අද මේ තුන් ලෝකේම තියෙන පූජනියම චෛතිරාජාණන් වහන්සේ සුදෝ සුදුවෙන් ලක්ස සංඛ්‍යාත සැදහැවතුන්ගේ සාදු නදින් දෙව්බඹුන් සමග අකනිටා බඹලව දක්වාම සාධකාර දෙමින් මේ මහා සෑයි පුදන දවසක්. අපි හැම දෙනාම අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් මේ මහා සෑ වන්දනා පින්කම සංවිධානය කරේ අප්‍රමාණ සද්ධාවෙන. අපි දන්නවා මේ ලංකාවේ සැදහැවත් පිරිස්ස තාමත් තුනුරුවන් ගැන අප්‍රමාණ සද්ධාව ඇති ලක්ස සංඛ්‍යාත සැදහැවතුන් මේ ලක් භූමිය තුළ තාමත් ජීවත්වෙනවා වැඩ සිටිනවා. ඒ නිසා තමයි මේ තරන් සැදැහැවතුම් පිරිසක් අද සලපතල මළුව වැලි මළුව එලිය සුදෝ සුදුවෙන් පිරිලා ඉතිරිලා ගිහිල්ලා මේ මහා පිංකමත් එක් එකතුවෙන්. පිංහතුනී රුවන් වැලි මහා සෑය කියන්නේ. අපිට චෛත්‍යයක් වගේ පෙවුනට මේ උතුම් චෛත්‍යරාජාණන් වහන්සේ නිර්මාණය වෙන්නේ රජ්ජුරුවන්ගේ තියෙන ඒ රාජ ඉරුදිය එවගේම දෙවිවරුන්ගේ තියෙන දිවිය මේ තේජානු භාවේ දිවිය ඉරදිය එදා වැඩහිටිය මහරහතන් වහන්සේලාගේ ඒ උතුම් අධිෂ්ඨාන ප්‍රාතිහාරයන් සමගම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ අධිෂ්ඨාන කියන මේ සියල් එකතු වෙච්ච ලෝක පූජිත නිර්මාණයක් තමයි රුවන්වැලි මහාසෑය. එදා දේවානම්පීතිස්ස රජ්ජුරුවන්ට ඉස්සරලාම ආසා ඇතිවුණේ මේ මහාසෑ ඉදි කරන්න. හැබැයි මිහිදු මහරහතන් වහන්සේක වැලැක්වා. මිහිදු මහරහතන් වහන්සේ කියනවා රජතුමනි ඔබ ඒකට සුදුස්සනෙමෙයි. පෙරුම් පුරාගෙන යන අසංකීයකොත් කල්පලක්ෂයක් පාරමී පුරාගෙන යන මහා පින්වන්ත කෙනෙ. අනාගතයේ ඔබේ මුණපුරෙක් හැටියට පහළ වෙලා මේ මහා චෛත්‍යයේදි කරන්න පෙරුම් පුරාගෙනෙනවා. ඒ උතුන් දුටුගැමනු රජතුමා මහා පින්වන්ත අසංකීයකුත් කල්පලක්ෂයක් පාරමී පුරණ අගසව් තනතුරක් ප්‍රාර්ථනා කරගෙන පෙරුම්පුරණ ඒ පින්වත් බෝධිසත්වයන් වහන්සේගේ පුුණ්්‍ය බලයත් මේ මහාසෑයි ගොඩනගන්න උපකාර වුණා. ඒවගේමයි මේ මහාසෑයි ඉදිකරන්නේ කොහොමද කියලා. එදා දුටුගැමනු රජ්ජුරෝ කල්පනා කර කර ඉදිද්දී තමන්ගේ ශේෂතට අරක්ගත්ත දේවතාව මේ පණවිඩේ අරගෙනගේ සක්්‍ර දෙවියන්ට. ඒ මොහොතේ සක්‍ර දෙවියන් දේව සභාව රැස් කරලා විශ්වකර්ම දෙවියන්ට පැවරුවා මේ මහා සෑයට අවශ්‍ය ගඩොල් ඒ වගේම රන්රිදී මුතුමැනි කාදී සියලු දේවල් සපයන්න කියලා. අනුරාධපුර උතුරු ගව් ගණනාවක් දුර මහ වනාන්තරයක් පිරෙන්න විශ්වකර්ම දෙවියන් මේ මහා සෑයට ගඩොල් මවනොට. මේ මහා සෑ කතාව අහගෙන යනකොට කියවනකොට දෙවියන්ගේ දේවානු භාවය මේ මහාසෑ ඉදි කරන්න දෙවියම් මොන තරං උපකාර කරාද කියලා අපිට අදහගන්නුවත් පුළුවන් දෙයක් නෙවෙෙන. ඒවගේමයි එදා වැඩහිටිය මහරහත්තන් වහන්සේලා. එදා දුටුකැමුණු රජ්ජුරුවන්ට මේ මහාසෑ ඉදි කරන්න සියලු සැලසුන් ලබා දුන්නේ ඉන්ද්‍ර ගුප්ත කියන මහරහතන් වහන්සේ. උණහන්සේදා වැඩහිටිය ලක්ෂ සංඛ්‍යාත මහරහතන් වහන්සේලා අතර පංචාභිඥ්ඥා ඇති. ඒවගේම මහා යුරදි බල සම්පන්න ඇති මහරහතන් වහන්සේ නමක් තමයි ඉන්ද්‍රගුප්ත මහරහතන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ තමයි රජ්ජුරුවන්ට සියලු සැලසුන් ලබාදුන්නේ. ඒ වගේමයි සිද්ධාර්ථ කියන මහරහතන් වහන්සේ මේ මහා සෑ ඉදිවෙන භූමිය වටා සක්මන් කරලා සීමාව ලකුණු කරලා දුන්න රජ්ජුරුවන්ට මෙන්න මේ සීමාවට මේ විදිහ චෛත්‍යයක් ඉදි කරන්න. මහා එරදි බල සම්පන්න සෝනුත්තර මහරහතන් වහන්සේ නාගලෝකයට ගිහිල්ලා එදා නා රජවරු වැඳුම් පිදුම් කරපු ද්‍රෝණයක් දහතුන් වහන්සේලා සහිත ධාතු කරනුව ඉරදියෙන් අරගෙනවා. මේ මහාසෑය නිර්මාණය කරලා ධාතු තැම්පත් කරන වෙලාවේ. මාර බලපෑම යටපත්වෙන විදිහට ඉන්ද්‍රගුප්ත මහරහතන් වහන්සේ මේ සක්වලට ඉහලින් ලෝහම ආවරණයක් ඉරදියෙන් පහළ කරා කියල ඉතිහාස තියෙනවා. අපිට පේනවා මේ මහරහතන් වහන්සේලාගේ ඉරදි බලය මොන තරම් මේ මහාසෑ ඉදි කරන්න එදා යොදාගත්තද. ඒ නිසා එවැනි උතුම් මහරහතන් වහන්සේලාගේ ඉරදිමේ ආනුභාවේ දෙවියන්ගේ දේවානු භාවේ රජතුමාගේ මහා පුුණ්‍ය ශක්තිය එකතුවෙච්ච අදතුන් ලෝකයේම තියෙන වැඩිපුරම දහතුන් වහන්සේලා වැඩඉන්න. ඒ ඩ්‍රෝණයක් ධාතුන් වහන්සේලා අහසේ බුදුරුව මවාගෙන යමාමහ පෙළහර පාපු පිම්බිමෙයි අපි මේ සාධකාර දෙමින් මේ වැඩ සිතින්නේ. පිහතුනි එදා අපේ මිහිදු මහරහතන් වහන්සේ මේ පුුණ්‍යභූමියයේ මහාසෑ ඉදිවෙන තැන එදා ගහක් යට විවේකීව වැඩඉන්නවා. දේවානම් පීතිස්ස රජ්ජුරුවෝ සපුමල් වට්ටියක් අරගෙනවා මිහිදු මහරහතන් වහන්සේට පූජා කරන්න. මේ මල්වට්ටිය අතින් පිළිගත්ත මිහිදු මහරහතන් වහන්සේ රජ්ජුරුවට දුන රජතුමනේ මේ මල්ටික මේ මහපොළොවට හින්න. රජතුමා මල්ටික හිනකොට පොළොව ගිගුරුන් දෙමින් කම්පාවෙන්න පටන් ගත්තා. රජ්ජුරුවන්ගේ ඇඟ කිලි පොලාගෙන ගිය අනේ ස්වාමිණි ඇයිමිනි. මේ මල්ලි හිනකොට පොළොව කම්පාවෙන යයි කියලැහ. එතකොට කියා හිටියා රජතුමනේ ඔබ මේ මල්ලිහපු භූමිය කකුසඳ බුදුරජාණන් වහන්සේ හතලිස් දාහක් මහරහතන් වහන්සේලා සමඟ සමාපත්තියෙන් වැඩහිටිය භූමියක්. කෝනාගමන බුදුරජාණන් වහන්සේදා මණ්ඩදීප ඕජදීප ඔය නංගොලින් තමයි අපේ රට පෙර කකුසඳ කෝනාගමන බුද්ධ ශාසනවල අඳුන්නල තියෙන. කෝනාගමන බුදුරජාණන් වහන්සේ තිස්දාහක් මහරහතන් වහන්සේලා සමඟ මේ භූමියේම සමාපත්තියෙන් වැඩඉදල තියෙනවා. කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේදා මේ ලක් භූමියයට වැඩම කරලා විසිදාහක් මහරහතන් වහන්සේලා එක්කම මෙතනම රජතුමනි සමාපත්තියෙන් වැඩහිටිය. අපේ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ තුන්වෙනි වතාවේ කැලනියට වැඩම කරපු ගමනේ. පන්සීයක් මහරහතන් වහන්සේලා සමඟ මේ මහාසෑ ඉදිවෙන මේ පුුණ්‍ය භූමියයේ සමාපත්තියෙන් වැඩහිටිය. රජතුමනි මේ මහා බද්‍රකල්පයේ පහළවෙච්ච කකු සඳ කෝනාගමන කාශ්‍යප ගෞතම කියන සිව් බුදුවරුම සමාපත්තියෙන් වැඩහිටිය භූමියක් මේ ඔබ මල්ලිහින්නේ. මේ භූමියේ අනාගතයේ ලෝක පූජිත මහා සෑයක් නිර්මාණය වෙනවා. තුන් ලෝකේම දෙව්බමුන්ගේ වන්දනා ලබන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ද්‍රෝණයක් දහතුන් වහන්සේලා තැන්පත්වෙන මහාසෑය මෙතන ඉදි වෙනවා ඒකයි කිව පොලෝ කම්පාවමිනි. දේවානම්පිටිස්ස රජ්ජුරුවේ මොහොත්තෙම බිමදිගා වෙලා මිහිදු මහරහතන් වහන්සේට වන්දනා කර අනේ ස්වාමිනි උපහන්සේ මට උපදෙස් දෙන්න. මම මේ මහාසෑ ඉදි කරන්නන් කියව. එතකොට රජතුමාට මිහිදු මහරහතන් වහන්සේ කියනව රජතුමනි ඔබ ඒකට සුදුස්සන්නෙමෙයි. අසංකයකුත් කල්පලක්ෂයක් පාරමී පුරාගෙන යන මෛත්‍රී බුද්ධ ශාස්තනී දකුණත් සව් පදවයට පත්වෙන මහා පින්වන්ත කෙනෙක්. ඔබේ මොනපුරෙක් හැටිය අනට අනාගතයේ රජකං කරනවා මේ රට එක්සේ සත් කරගෙන. එදාට ඒ දුටු ගැමනු නමින් රජකං කරන මේ මහා පින්වන්ත රජ්ජුරු මේ භූමියේ මේ මහා සෑ ඉදි කරනවා කියව. ඒ වෙලාවි දේවානම් පිටිස්ස රජ්ජුරු කියනවා ස්වාමීනී මම ඉදිකරා හා සමානයි මගේ මුණපුරෙක් මේ මහා සෑයිදි කරනවන. ඒ පින මමත් අනුමෝදන් වෙනවා. මංමොකත් දැහුව කළ යුත්තෙ. මිහිදු මහරහතන් වහන්සේ කියනවා රජතුමනි ඔබ සෙල් ටැඹක මේ සියලු තොරතුරු සටහන් කරලා මේ භූමියයේ සෙල් ටැඹක් පිහිටවන්න. රත්තරම් පත්තීරුවල මේ තොරතුර ලියලා තියන් අනාගතයේ දුඩු ගැමු රජ්ජුරුවන්ට ඒව හොයාගෙන මේ මහාසෑ ඉදි කරන්න. එදා ඒ දේවානම් පිතිස්ස රජ්ජුරුවෝ පිහිටෝපු සෙල් ටැබ අදත් ස්වර්මාලී සෑයට ඇතුල්වෙන උතුරු දොරටුව අභියස පිහිටල තියෙනවා. එනිසා පිංවතුනේ එදා දේවානම්පේ තිස්ස රජ්ජුරුවෝ සෙල් ටැමක මේ සියලු තොරතුරු සටහන් කරා. රත්තරම් පත්තීරුවල මේ තොරතුරු ලියල කරනුවල මාලිගාවේ ආරක්ෂිත තැන්වල තියල තිබා. පිංහතුනේ දුඩු ගැමනු රජ්ජුරුවෝ මේ රටෙක් සේ සත් කරේ මාගේ මේ ව්‍යයාමේ හුදෙක් රජ සැප පිණිස නොව බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය උදෙසා මයි කියන එකම චේතනාව මුල් කරගෙන. නලලෙ බැඳගත්තේ බුද්ධෝ තිලෝක සරණෝ බුද්ධෝ සුරියෝ තමෝනුදෝ ඒවන්තන් සරණංකේ මං බුද්ධෝ මේ සරණං වර. ගච්ඡාමි සරණම් බුද්ධන් නත්ති මහියම් බයන් සදා. ඔය විදිහට බුද්ධ දම්ම සංග කියන තුනුරුවන්ගේ ගුණ ඇතුළත් ගාතාත් තුනක් ක්‍රන් පත්තීරුවල ලියාගෙන ජටාවේ නලලි බැඳගරතා. සරුවඥ දහතුන් වහන්සේලා ජයකොන්තේ තැම්පත් කරගෙන ධාතු කරඩුවක් රැගෙන යනවා වගේ මහා සඟ පිරිස පන්සීය තිස්ස මහාරාමීදං දුඩු ගැමනු රජතුමාගේ මේ රට එක්සේ සත් කරන පුුණි කරමයට පෙර ගමන් වැඩිය. මේ විදිහට වඩින රජ්ජුරුවෝ මගදී දැක්ක යන්නේ රට එක්සේ සත් කරන්න. හැබැයි මයි අංගනයට යනකොට මයි අංගන සෑය කරා වැටිලා. සියලු දෙනා එකතු කරගෙන මේ මහා චෛත්‍ය ඉදි කරා. මේ විදිහට ඇවිල්ල මේ රටම ඉක්සේ සත් කරපු දුඩු ගැමුණු රජතුමා පළවෙනියටම කරේ යුද ජයග්‍රහණයේ පෙරමුණේ අරගෙන ගිය ජයකොන්තේ නිදං කරලා මිරිස වැටි චෛත්‍යරාජාණන් වහන්සේලි කෙරෙව්වා. ඒවගේමයි මහා සඟ පිරිස ලක්ස ගනම් මහා රහතන් වහන්සේලා මහා සංඝයා මහමෙවුණා උයනට රැස් කරලා කියනවා ස්වාමීනී යුද්ධ නිසා බොහෝ කාලයක් ඇතිවෙච්ච කරදර නිසා ඔබහන්සේලාට කරදර පීඩා ඇතිවෙන් ඇති. ඔබහන්සේලට හරියට පෝය කර්ම විනේ කර්ම කරගන්න බැරිවෙන්න ඇති. මම වහන්සේලාට දිවිය මාලිකාවක් වගේ පෝයගයක් කරනවා. මට සුදුසු සැලැස්මක් ගෙනත්දේ. එදා ඉරදි බල සම්පන්න මහරහතන් වහන්සේලා අට නමක් තවතිසා දෙව්ලොවට වැඩම කරලා බීරණී කියල දිව්‍යාංගනාවට පහළවෙච්ච දොළොස් යොදුනක් විශාල නවමහල් දිවිය ප්‍රාසාදි සැලැස්ම රජ්ජුරුවන්ට ගෙනත් දුන්න රජතුමනී මෙන්න මේ සැලැස්මට අනුව පෝයගයක් අපිට කරලා දෙරෙන. එදා ඒ දිවිය විමානයක් වගේ නවමහල් දිවිය ප්‍රාසාදි සැලැස්මට අනුව තමයි ලෝවා මහාපාය කරවලා සංඝයාට පෝයගයක් හදල පූජ කරේ මේ මහා පින්වන්ත රජ්ජුරු මේ කටයුතු සිදුකරපු රජ්ජුරුවෝ ලක්ෂයක් වියදං කරලා මහා බෝධීන් වහන්සේට ජයශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේට බෝධි පූජාවක් තැබවා. මේ බෝධි පූජාව තියලා බොහොම සතුටෙන් මේ මහමිවුණා උයනේ ඇවිදගෙන යනකොට රජ්ජුරුවන්ගේ අමාත්‍යවරීගේ නෙත කැටුණා එදාර සෙල් ටැබ කියවල බැලුවා දුඩු ගැමනු නම් රජ කෙනෙක් කට එක්සේ සත් කරලා මේ භූමියයේ මහා සෑයක් පිදි කරනවා. අනේ අපේ රජ්ජුරුව ගැන නේද මේ මිහිදු මහරහතන් වහන්සේගේ කියමනා. අතීත රජකංකරපු දේවානම්පේ තිස්ස රජ්ජුරුව මේ සෙල්ට ඇබේ දියලතිය. රජතුමා ඇවිල්ල බැලුව පුදුමාකාර සතුටට. රජතුමා මේ තොරතුරු දැනගෙන එදා ගිහිල් අර රන් පත්තීරු හොයා ගත්තා. මේවත් කියවල බලනකොට මේ තොරතුර දැන් රජ්ජුරුවගේ හිතේ මැවෙන්නේ මේ මහා සෑය. එදා නිදාගන්න ගියාට දුඩු ගැමු රජ්ජුරුවන්ට නින්ද යන්නේ නෑ. හීනෙම් පවා මහා සෑය දකිනවා. කල්පනා කරා යුද්ධයක් කරලා අවසන් වුනා විතරයි. මං කොහොමද මේසා විශාල චෛත්‍යයක් හදන්න. මේ මිනිස්සුන්ට කරදර කරන්නේ කොහොමද අයබදු අය කරන්න වෙයිද. මිනිස්සු ලව්ව ගඩුවල් කපවන්නේ කොහොමද. රජතුමා හිතන සිතුවිල්ල පවා දෙවියන්ට දැනෙනවා. රජ්ජුරුවන්ගේ සේසතට අරක් ගත්ත දිව්‍යාංගනාවක් ඒ සැනින් මේ පණවිඩේ අරගෙන ගියා සක්‍ර දෙවියන් ළඟට. එදා සක්‍ර දෙවියන් දේව සභාව රැස් කරලා දෙවිවරුන්ට කියනවා ලංකා භූමිය තුළ දුටු ගැමනු නම් රජ කෙනෙක් මහා සෑයක් ඉදි කරන්න සූදානන් වෙනවා. මේක බුද්ධ අධිෂ්ඨානය. ඒ නිසාපි උදව් කළ යුතුයි. විශ්වකර්ම දෙවියන්ට පැවරුවා මේ මහා සෑයට අවශ්‍ය ගඩොල් රන්රිදී මුතුමැනික් සියල්ල මවන්න කියලා විශ්වකර්ම දෙවියන්ට තමයි පැවරුණ. පිංහතුනී මේ ගැන සඳහන් වෙනවා අනුරාධපුරේ උතුරු දිග ගම්බීර නදී අසල විශ්වකර්ම දෙවියම් මහ වනාන්තරයක් පිරෙන්න ගඩොල් මවනවා. උදේ වැද්දෙක් යනවා දඩේම. ඒ වනාන්තරයට අධිග්‍රෝහිත දේවතාවක් තලකොයෙක් වගේ වෙස් මවාගෙන වැද්ද ඉදිරියෙන් පෙනිලා පැනලගියා. වැද්ද පන්නගෙන පන්නගෙන යනකොට දුවගෙන ගියෙන් ගඩවල් ගොඩාස්ට අතුරුදහන් වුණා. ඔහුට පෙන්නවා මේ ගඩොල් ගොඩට. මේ වැද්දට අදහගන්න පුළුවන්කමක් නෑ. ඇවිල්ල රජතුමාටකිව රජතුමා මහා සෑයක් හදන්න හිතන බව රටවැසියූ සිහි කරනවා. මං අහල තිබුණන. අන්න මහ වනාන්තරයක් පිරෙන්න ගඩොල් රජ්ජුරෝගිහින් බලල සාධකාරදීලා මේ ගඩලු ගොඩේ ආරක්ෂාවට පණවිඩේ කියපු පුද්ගලයම පත් කර ආරක්ෂා කරන්න. ඒ වගේම ඊසාන දිග තුන් යොදුනක් දුර දොළොස් සිරියක් භූමියේ වියතක් පමණ උසට මිනිස්සු කුඹුරුවලට යනකොට තියෙන්නේ ගොයන් නෙමෙයි රත්තරම් බීජ රත්තරං බීජ පොළොවෙන් මතු වෙලා තිබුණා මහා ආශ්චරයක් මේ රන් බීජ සියල්ල මේ මහා සෑය වෙනුවෙන් කජුරු යොදාගතතා තඹවිට දනව්වේ තඹ පහළ වුණා වෙල්වලට යනකොට මිනිස්සු කුඹුරු කොටන්න අඟල් ගනන් පස් නෙමෙයි තියෙනෙ තඹ විල් වලින් පහළ වෙලා. දකුණු දිග යොදුම් අටක් ගිය තැන ලෙනක මිනිස්සු ගිහිල්ල බලනකොට ගල්ලෙන ඇතුළ පිරෙන්න්නම රිදී පහළ වෙලා. ඒවගේ මයි සමන් වැවගම ආශ්‍රිත කුරුවින්ද පාශාන කියල විශාල මැනික් වර්ග පොළොවෙන් පහළ වෙලා තිබිබ. උදේ මිනිස්සු මුහුදු යන්න යන පිරිස මුහුද අයිනට යනකොට මුහුදෙන් ගොඩ ගහලා වෙරල දිගට මුත්තු මැනික් සක්ස් හිලා වෙරළුමිනි ආදී මහා වටිනා මැනික් වර්ග මුහුදෙන් ගොඩ ගහලා. මේ සියල්ල මහාසෑ වෙනුවෙන්ම යොදාගරතා. මිරිස් ගල්තරන් විශාල මැනික් වර්ග හතරක් පොළොවෙන් පහළ වෙනවා. ඉතාම දීප්තියක් විහිදෙන චණ්ඩ කාන්ති පාශාන වගේ මේ මැනිකල් හතරෙන් තමයි මේ ධාතු ගර්භය හතරකුණ මුළු ධාතු ගර්භය මාලෝකමත් වෙලා තියෙන අදටර. පිංහතුනේ එදා විශ්වකර්ම දෙවියන් ඇතුළු දිවිය පිරිස මේ විදිහට මේ මහාසෑයට අවශ්‍ය සියලු දේවල් නිර්මාණය කරලා පහළ කරලා දෙරිදි. රජතුමාට දැන් චෛත්‍ය ඉදි කරන්න අවශ්‍ය උපකරන සියල්ල දැන් දෙවියන්ගේ දේවානු භාවයෙන් ලැබෙනවා. රජතුමාව මේ මහාසෑ ඉදිකරන භූමියට හැබැයි මේ මහාසෑ ඉදිකරන භූමියේ විශාල රන්තෙලපු ගසා. රජතුමා මේ රට එක්සේ සත් කරපු රජ්ජුරු ආපු ගමන් ගහ කැපුවේ නෑ. රජ්ජුරෝ බැලුව මේ ගහට අධිග්‍රෝහිත දෙවිවරු ඉන්නවද. බලනකොට දිව්‍යංගනාවක් විමාන කරගත්ත ගහ. රජතුමා ඉල්ලීමක් කරා මේ විමානින් බැහැල යන්න. මං මෙතන මහාසෑයක් හිදි කරනවා. දෙව්දුව කැමති වුණේ නෑ. දෙවනි වතාවට රජ්ජුරෝ ඉල්ලීමක් කරා මං මෙතන මහාසෑයක් හිදි කරනවා. එනිසා වෙනත් විමානකට යන්න මට මේ ගහ ඉවත් කරන්න ඕන. ඒත් කැමතිවුණේ නෑ. අවසානය රජතුමා කියනවත් දෙව්දුව ඔබ මේ මහාසෑය ඉදිකරන පින ඔබ අනුමෝදන් වෙනෙන. මේ තුන් ලෝකෙටම යහපත උදා කරපු බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් මේ මහාසෑ ඉදි කරන්න. ඔබ මේ විමානය අතහැරලයේ පරිත්‍යාග කරන්න. එතකොට දෙව්දුව දිවිය ස්රූපෙම පෙරීදල අහසීලන් කියනව හරි රජතුමනේ මං මේ විමානය අතහැරල වෙන විමානයකට යනවා හැබැයි ඔබ මට එක පොරොන්දුවක් පෙර. මේ ඉදිකරන මහාසෑය මගේ නමෙන් හඳුන්වන්න. රජතුම ඇහු මොකක්ද දෙවුදුවබේ නම මම තමයිකිව ස්වරණමාලි දෙවුදුව. රජතුමා සාධකාරදීලකිව එහෙමනං මේ භූමිය ඉදිකරන චෛත්‍ය ස්වර්ණමාලි මහාසෑය බවට පත්වෙනවා කියලා. දෙව්දුව සාධතාරදිදී රන් තෙලබු කසින් විමානින් බැසගියා මේ මහාසෑය ඉදි කරන්න. පිංහතුනිය ඔය විදිහට තමයි එදා දුටුගැමුණු රජ්ජුරුවෝ රන් තෙලබුගහා ඉවත් කරලා. මේ මහාසෑ ඉදි කරන්න පසුබිම සකස් කරෙන. මේ චෛත්‍ය ඉදිවන භූමියයේ පිහිටි සෙල්ටැඹ ඉවත් කරලා උතුරු දොරටුවා අභියස පිහිටෙව්වා. එදා මේ විදිහට පොළොව සකස් කරන්න කටයුතු සියල්ල දැන් සංවිධානය කරලා ඉවස ඉවරයි. මහරහතන් වහන්සේලා එකතු කරා ලක්ස ගනම් මහරහතන් වහන්සේලා මේ භූමියට රැස් කරලා. උන්හන්සේලාට දැනුන් දුන්න ස්වාමීනී වෙසක් පුන් පොහෝ දවසිී. සුදුස්සු මොහොතක මේ මහාසෑ ඉදි කරන්න කටයුතු සූදානන් කරව. එදා මහරහතන් වහන්සේලා කියනව රජතුමනේ මේ මහාසෑ ඉදිකිරීමට වෙනම මොහොතක් තියෙනවා. ඒ තමයි වෙසක්පුන් පොහෝ දවසේ වීසා කියන නැකත. වෙසක්පුන් පොහෝ දවසට යෙදෙන වීසා නැකතින් මහාසෑ ඉදි කරන්න පොළොව සකස් කරන්න ආරම්භ කරන. එදා රජතුමා ඊට සියලු කටයුතු සංවිධානය කරා. එදා මේ පුුණ්්‍ය භූමියයේ එදා මේ චෛත්‍යය ඉදි කරන්න සූදානන් වෙන වෙලාව. මහරහතන් වහන්සේලා එකතු වෙලා මේ ලංකා භූමිය පුරාම වැඩහිටිය මහරහතුන් ලක්ස දනම් මේ භූමියට වැඩම කර. පිංහතුනී තූප වන්සේ මහාවන්සේ සඳහන් වෙනවා කෝටි ගණනක් මහරහතන් වහන්සේලාගේ මේ භූමිය මහරහතුන්ගෙන් පිරිලා ඉතිරිලා ගියා. එදා මේ චෛත්‍යයට මුල්ගල තබන දවසිද. පොළොව සකස් කරන දවසේ වැඩම කරපු මහරහතන් වහන්සේලා ප්‍රමාණය ගැන මංගුබට පුංචි සඳහනක් කරන්න. ඒ තමයි රජගහනුවර වේළුවනාරාමි වැඩසිටිය ඉන්ද්‍රගුප්ත මහරහතන් වහන්සේ පෙරටු කරගත්ත අසූ දහසක් මහරහතන් වහන්සේලා සාධකාර්දමින් අහසින් මේ භූමියයට වැඩම කරා. ධම්මසේන මහා ස්තවිරයන් වහන්සේ පෙරටු කරගත් හැට දහසක් මහරහතන් වහන්සේලා බරණැස්ස ඉසිපතනාරාමෙන් මේ භූමියට එදා වැඩම කරා. පියදස්සි මහා ස්තවිරයන් වහන්සේ ප්‍රධාන කරගත් හැටදාහක් මහරහතන් වහන්සේලා සැවත්නුවර ජේතවනාරාමෙන් අහසට පැනනගලා මේ මහාසෑ මළුවට වැඩම කරා. මහා විහාරවාසී බුද්ධරක්කිත මහා ස්ථවිරයන් වහන්සේ ප්‍රධාන දහාට දාහක් මහරහතන් වහන්සේලා විශාලා මහනුවර ඉදං අහසින් මේ උතුම් සෑ මළුවට එදා වැඩම කර. ඒ වගේමයි ගෝෂිතාරාම මහා විහාරයේ වැඩසිටිය දම්මරක්කිත මහා ස්ථවිර පාදයාණන් වහන්සේ තිස්දාහක් මහරහතන් වහන්සේලා සමඟ මේ භූමියයට වැඩම කරා. කොසබෑනුවර දක්ෂිණ ගිරි විහාරයේ වැඩහිටිය මහා දම්මරක්කිත මහා ස්තවිරයන් වහන්සේ හතලිස් දාහක් මහරහතන් වහන්සේලා පිරිවරාගෙන අහක්සිං වැඩම කරා. උදේනි නුවර අසෝකාරාමී මිනිත්තින්න කියන මහා ස්තවිර පාදයාණන් වහන්සේ එක් ලක්ස හැටදාහක් මහරහතුන් පිරිවරාගෙන පැළලුක් නුවරහිදං අහසින් මේ භූමියට වැඩම කරා. කාශ්මීර ජනපදේ වැඩහිටිය උත්තිය මහා ස්තවිරයන් වහන්සේ දෙලක්ස හැටදාහ මහරහතුන් පිරිවරාගෙන මේ මහා සෑ මළුවට වැඩම කරනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි අද අපි පර්සියාව කියලා හඳුන්රන්නේ දා හැදින්ුවේ පල්ලව බොක්ක කියන ජනපදය. පලන්දීප විහාරවාසී මහාදයෝ මහාස්තවිරයන් වහන්සේ හාර ලැක්ස හැටදාහක් මහරහතුන් පිරිවරාගෙන අහසින් මේ භූමියයට වැඩම කරනවා. මහා ධම්මරක්කිත මහරහතන් වහන්සේ තිස්දාහක් මහරහතන් වහන්සේලා සමඟ යෝනක පුරේ ඇලෙක්සැන්ඩානුවර විනිධ්‍යාවනය ආදී නොයෙක් අද එක එක නංගොලින් හඳුන්වන රටවල්වල එදා වැඩහිටිය මහරහතන් වහන්සේලා දහස් ගණනින් අහසින් වැඩම කරා. ඒවගේ මයි බුද්ධකයාවේ ජයශ්‍රී මහා බෝධි මණ්ඩලයේ වැඩහිටිය ඉන්ද්‍රගුප්ත මහා ස්ථවිරයන් වහන්සේ අසූ දහසක් මහරහතුන් පිරිවරාගෙන සාධකාර දෙමින් දුටුගැමනු රජතුමා මහා සෑයට පොළොව සකස් කරන දිනේ මේ මහා සෑම් මළුවට එදා වැඩම කරා. මේ විදිහට වැඩම කරපු මහා සංගරත්නයට මේ භූමියේ ඉඩකඩ සැකසුනේ මහරහතන් වහන්සේලාගේ ඉරදි බලයෙන් කියලා සඳහන් වෙනෙන. කෝටි ගණනක් මහරහතුන්ගේ මේ භූමියත් පරිසරයත් අහස්කුසත් පිරිලයිතිරලාගියා. බෝමාටු දෙවියන්ගේ පටන් අකනිටා බඹලව දක්වා දෙව් බමුණු සාධකාරදිරිදී දුඩුගැමුණු රජතුමා මේ මහා සෑය ඉදි කරන්න පොළොව සකස් කරන්න කටයුතු සූදානන් කරනවා. හැබැයි පින්වතුනි රජ්ජුරෝ බලාපොරොත්තුනේ මීට වඩා විශාල චෛත්‍යයක් ඉදි කරන්න. හැබැයි පොළොව හදන්න සූදානන් වෙන වෙලාවේ ඉදිරිපත් වනා සිද්ධාර්ථ කියෙන ඉරදි බල සම්පන්න මහරහතන් වහන්සේ. උණහන්සේ කියනවා රජතුමනී ඔබ ඔය තරන් විශාල චෛත්‍යයක් ඉදි කරන්න හැදුව ඔබේ ජීවිත කාලය අවසන් වෙන්න පෙර මේ චෛත්‍යය වැඩ භාගයක් කත කරගන්න ලැබෙන නෑ. ඒ වගේම අනාගතයේ මේ චෛත්‍ය ස්භාවික විපත්වලින් උපද්‍රවලින් ආරක්ෂා කරගන්න බැරිවෙන. ඒ නිසා මම සීමාව ලකුණු කරන්නන් කියලා රන් කලාටක් රිදී කලාටක් රන් ගඩොල් අටක් රිදී ගඩොල් අටක් මේ මහාසෑයි මැද කේල් රස්ථානි තබලලා. රන්කල රිදී කල වටේට තියලා සිද්ධාර්ථ කියන මහරහත්තන් වහන්සේ සක්මන් කරා මේ සීමාව වටේට ලකුණු කරගෙනන්න. උන්වහන්සේගිය ඒ අඩිපාර වටේට තමයි සීමාව ලකුණු කරගත්තේ මේ මහා චෛත්‍ය ඉදි කරන්න. එදා මහරහතන් වහන්සේලා ඉරදියෙන් මේ සීමාව ලකුණු කරලා දුන්නා චෛත්‍ය ඉදි කරන්න. පිංවතුනි රියම් හතක් යටට පොළොව හැරුවා. හාරලා ඉතිහාසි තියෙන ඉස්සරලාම ගල් තට්ටුවක් පොළොව ඇතුළේ ඇතිරුවා. ඒ අතර ඉරිදි බල සම්පන්න මහරහතන් වහන්සේලා අහසින් වැඩම කරල අනෝතත්ව විලාසල තියෙන නව නීල මැටි ඉරදියෙන් අරගෙනැවිල්ලා ගල් තට්ටුවට උඩින් ඇතිරවා. නවනීල මැටි. ඒවා තියෙන හිමාල කඳු මුදුනේ පිහිටි අනෝතත්ව විලාසලද. ඒ මැටි උඩින් ආපහු ගල්තට්ටුවක් විරිරිත පාශාන තට්ටුවක් ඒ වගේම මැලියම් වර්ගයක් පල සකිරා කියල් හඳුන්වල තියෙන ඒ කාල ඒ මැලියම් තට්ටුවක් ආයමත් උඩින් අතුරන යකඩ දැල් වැස්මක් එදුව කියල සඳහන් වෙනවයිද ඒ වගේ මයි ආයමත් උඩින් නවනීල මැටි ආයි ගල්තට්ටු ඔය විදිහට රියන් හතක් උසට එනකම්ම මේ මහා සෑ මේ විදිහට සකස් කරල තමයි මාස දෙකක් ගත වුණා පොළොව මට්ටමට අර හාරපු ප්‍රමාණය සකස් කරල අවසන් කරන්න. ඇසලපුන් පොහෝ දවසේ උට්‍රසල කියන නැකතින් තමයි පල්ලවෙනිම රන් ගඩොල දුඩු ගැමනු රජතුමා මේ මහා සෑයි වෙනුවෙනි තැම්පත් කරෙන. පිංහතුනී එදා විශ්වකර්ම දෙවියන් අනුරාධපුර උතුරු ගව් ගණනාවක් දුර මහා කැලයක් පිරෙන්න්න ගඩොල් මැව්වා. දෙවියන් දිව්‍යානු භාවයෙන් දවසින් දවස මහාසෑයට අවශ්‍ය ගඩොල් සියල් මේ සෑ මළුවට ලැබෙන්න්න සැලැස්තුව කියලා ඉතිහා ඉතිහාස සඳහන් වෙන. ඔබ මේ දකින පේශාවලලු තුන නෙමෙයේදා තුටු ගැමනු රජ්ජුරුව මුලින්ම ඉදි කෙරෙවේ. ඒ පේශාවලලු තුන අද තියෙන්නේ මේ වගේ නවගුණයක් යටි. එදා පේශාවලලු තුන ඉදිකරන්න ගඩොල් දස කෝටියක් වැය වුණා. චෛත්‍ය වෙනුවෙන් මුලින්ම පේශා වලල තුන ඉදිකරල අවසන් වෙච්ච රජ්ජුරුව පුදුමාකාර සතුටෙන් සාධකාරදීලා මාලිගාවට ගිහිල්ල එදා රාත්‍රී නිදාගරතත. උදේ පාන්දර සේවකෙක් දුවග නැවිල්ල කියනෝ රජතුමනි හරි මාශ්චරයක්. හර පේශාවලලු තුනම පොලෝ මට්ටමට ගිලා බැහැල. රජ්ජුරු ඇවිල්ල බැලුව. කමක් නෑ ආයමත් ඔතන ඉදම් බදින්න කියීව. දෙවනි වතාවටත් ගඩොල් දසකෝටියකින් පේශාවලු තුනම ඉදිකර අවසන් වෙනකොට ආයමත් පොලෝ මට්ටමටම ගිලා බැස්ස. තුංගනි වතාවෙන් ඒ වගේමයි. එක වතාවක් දෙවතාවක් තුන් වතාවක් නොවෙනි. මේ පේශාවලලු තුන නව වතාවක් ගිලා බැස්සා. රජතුමා නමවෙනි වතාවේ මනසින් වැටුණා. එදා ලක්ස ගනම් මහරහතන් වහන්සේලා රැස් කෙරෙව්වා. රැස්කරව ලහනව ස්වාමීනී මං මේ මහාසෑ ඉදි කරන්නේ අප්‍රමාණ සදදහපෙන. මගේ අඩුවක් නිසාදද මේ මහාසෑ ඉදිකරන ඉදිකරන පේශා වලලු පොළොවට ගිලා බහිනි. ඉරදි බල සම්පන්න මහරහතන් වහන්සේ නමක් කියනවා රජතුමනී ඒ දේ කරන්නේ අපි කීවා. මේ මහාසෑය වසර පන්දාහක් යනතෙ. ධාතු පරිනිර්වාණය වනතෙක් කිසිම ස්භාවික විපතකින් උපද්‍රවයකට පත් නොවී ආරක්ෂාවීම පිණිස. මේ චෛත්‍යය අත්තිවාරව ශක්තිමත්වීම පිණිසයි රහතන් වහන්සේලා ඉරදි බලයෙන් පේශා වලලුන් නම වතාවක් පොළොවට ගිලා බැස්සෙවි. රජතුමා සතුටුවෙරෙන. මේ මහාසෑය දැන් හොඳටම අත්තිවාරම ශක්තිමත්. රජ්ජුරු ඕතන ඉදම් පටන් ගන්න කිව ඉතිරි වැඩටික. පිංවතුනී රුවන් වැලි මහාසෑය අද තියෙන්නේ ගඩොල් දස කෝටිය බැගින් ඉදිකරපු අත්තිවාරං පේශාවලලු නමයක් පොළොව ඇතුළි පිහිටලා. ගඩොල් අනුවකෝටියක අත්තිවාරමක් මතයි මේ මහාසෑයි ඉතිරි පේශාවලලු තුන ඉදිකරෙන. ඒ යනෙ දසවෙනි පේශාවලලු තුන තමයි ඔය උඩිමි පිහිටල තියෙන. මේ විදිහට පේශාවලලු තුන අවසන් වනාට පස්සේ. මේ මහාසෑයි ඊළඟට ඉදිකරන්න තිබුණේ ධාතු ගරබෙන. ඔබට පේනවා චෛත්‍යය මැද තියෙන්නේ ධාතු ගරභය අපි කියෙන චෛත්‍යය බඳ මේ ධාතු ගරභය ඉදි කරන්නේ කොහොමද කියලා රජතුමා හිතනකොට සෝන උත්තර කියන සාමනීර මහරහතන් වහන්සේලාට එදා වැඩහිටිය ඉරදි බල සම්පන්න මහරහතන් වහන්සේලා පැවරුවා උබහන්සේලාට බාරයි. අහසින් ගිහිල්ලා අන්න හිමාල පරුවත මුදුනේ උතුරුකුරු දිවයිනේ පහළ වෙලා රුවන්වැලි මහා සෑයි දහතු ගර්භය වෙනුවෙන් විශාල ගල් පතුරු හයක් තියෙනවා ආලෝකයේ විහිදෙන. මේටි කාරගෙනන්න කිව ඉරදී. උන්වහන්සේලා අහසින් වැඩම කරලා අසූරියනක් උස අසූරියනක් පලල ඇති දිග ඇති ගල් පතුරු හයක් අඟල් අටක් පමණ ගණකමින් යුක්ත අට අඟලක් ගණකමින් යුක්ත මේ ගල් පතුරු හය අසූරියනක් උසයි කියනවා. අසූරියනක් තිග පලල මේ ගල් පරවත හය ගල් පතුරු හය ඉරුදියෙන් අරගෙනාව. ඇවිල්ල යට අඩිතාල මේක පතුරක් පිහිටෙව්වා. හතර කොන හතරක් පිහිටෙව්වා. උඩින් පියන වගේ වහන කොටස නැගෙන හිර දොරටුව ළඟ අධිෂ්ඨාන කරා කිසිවෙකුට නොපෙනේවා කියලා ඉරදියෙන් සඟවා තැබවා. මෙන්න මේ අසූරියන් උසදික පලල ඇති පෙට්ටියක් හා සමාන ප්‍රමාණයට මේ සකස් කරපු මේ තුළ තමයි ධාතු ගර්භය නිර්මාණය කරෙ. පිංහතුනී මේ ධර්ම දේශනාවෙන් පස්සේ අපේ පූජනය ගණකන්ත හාමුදුරන් වහන්සේගේ චෛත්‍ය වන්දනාවෙන් පසුව. පාත්‍රී නමේ සිට ඔබට මේ මහා සෑ ධාතු ගර්භය අස්සිරිමත් නිර්මාණය ගැන තවත් ධර්ම දේශනාවක් ශ්‍රෝණී කරන්න ලැබෙනවා. එදා දුටු ගැමනු රච්චුරෝ මේ දහතු ගර්භය නිර්මාණය කරලා අවසන් වෙලා. ද්‍රෝණයක් දහතුන් වහන්සේලා නාගලෝකෙන් සූනුත්තර මහරහතන් වහන්සේ අරගෙන පැමිණිණි. මේ දහතුන් වහන්සේලා හිස මත තියාගෙන චෛත්‍ය වටා ප්‍රදක්ෂිනා කරලා දහතු ගර්භයේ තැම්පත් කරන සූදානන් වෙන වෙලාවෙන. රජතුමාගේ හිසෙන් අහසට පැනනැග දහතුන් වහන්සේලා කරනුව අහස විවෘත වනාා. ද්‍රෝණයක් ධාතුන් වහන්සේ අහසට පැනනැගලා බුදුරුව මවාගරතා. ඒක බුද්ධ අධිෂ්ඨාන අතර මහා අධිෂ්ඨාන පහින් පස්සෙන අධිෂ්ඨානය හැටියට මහා පරිනිබ්බහන අට්ට කතාව සඳහන් වෙනවා. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් මංචකයේ වැඩ සිටිද්දිම කරපු අධිෂ්ඨානයක් ද්‍රෝණයක් දහතුන් වහන්සේලා ලංකා භූමියයේ දුඩු ගැමනු නම් රජ කෙනෙක් මහාසෑයක් ඉදි කරලා මහා සෑ ධාතු ගර්භයේ තැම්පත් කරන්න සූදානන් වෙන මොහොතේ මේ දහතුන් වහන්සේ අහසට පැනනගලා බුදුරුව මවාගෙන යමා මහ පෙළහර පෑමක් සිදුවේවාකි අධිෂ්ඨාන පිංහතුනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකට පමණයි යමා මහ පෙළහර පාන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඉරිදිමතුන් අතර අග තැම්පත් මුගලම් මහරහතන් වහන්සේටවත් මොන පෙළහර පෑවත් යමා මහ පෙළහර පාන්න බෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේට පමණක් කළ හැකි අස්සිරිමත්ම ප්‍රාතිහාරය. උන්වහන්සේගේ ද්‍රෝණයක් දහතුන් වහන්සේලාටත් බුදුරුව මවාගෙන යමා මහ පෙළහර පාන්න පුළුවන් නං. ඒ ධාතුන් වහන්සේලා අපිට බුදුරජාණන් වහන්සේ හා සමානයි. ඒ ධාතුන් වහන්සේලා තුළ ඒ බුද්ධ ශක්තිය ඒ ආකාරයෙන්ම පවතිනවා. බුද්ධ අධිෂ්ඨානය අදටත් මේ භූමිය තුළ ඒ ආකාරයෙන්ම පවතිනවා. එදා බුදුරජාණන් වහන්සේ අන්‍ය තීර්ථකයන්ගේ මානයේ දුරු කරන්න ගන්දබ්බ රුක්ක මූලයට ඉහළ අහසේ බුදුරුව මවාගෙන ගිනිදැල් විහිදෝමින් ජලදහරා විහිදෝමින් යමා මහ පෙළහර පෑවේ යම්සේද. ඒ විදිහටම එදා ද්‍රෝණයක් ධාතුන් වහන්සේ අහස්සේ බුදුරුව මවාගෙන යමාමහ පෙළහර පාන්නට යුතුනවා. රජතුමා සාධකාරදිදී ලක්ෂ සංඛ්‍යාත සැදහැවතුන් මේ ප්‍රාතිහාරි දැකලා සාධකාරදිදී අප්‍රමාණ සද්ධාවට පත් වනා. බොහෝ පිරිතක් එදා දහතු පිහිටපු දවසේ ඉරදි බල සම්පන්න මහරහතන් වහන්සේලා දේශනා කරපු ධර්මය අහලා මේ සෑ මළුවේ භූමියම ධර්මාවබෝධය ලැබවා. පිංහතුනී දුටුගැමුණු රජතුමා මේ මහා සෑයේ ධාතුගර්භය අවසන් කරාට පස්සේ. අර සෝන උත්තර කියන මහරහතන් වහන්සේලා උතුරු දොරටුවේ සඟවා තැබූ ගල් පතුර අහසින් අරගෙන ඇවිල්ලා උඩින් පියන වගේ පිහිටවලා. මහරහතන් වහන්සේලා සියලු දෙනාම සෑය වටේට අධිෂ්ඨානයක් කරා මේ ගල් පතුරු සියල් කිසිම සිදුරක් නැතුව පෙට්ටියක් මෙ එකට ගනව පිහිටාවා කියෙන අධිෂ්ඨානයක් කරා. ඒ විදිහට ධාතු ගර්මය සකස් කරලා මේ වටේට ගඩුලින් ආයමත් ධාතු ගර්මය බැඳල අවසන් කරා. දුටුගැමුණු රජතුමා බොහොම සද්ධාවෙන් මේ චෛත්‍යයේ හතරැස්කොටුවේ වැඩ අවසන් කරා. පිංහතුනේ කොත් කැරැල්ලි වැඩ කරගෙන කරගෙන යනකොට දින දෙක තුනේ යනකොට අනේ දුටුගැමුණු රජ්ජුරු මරණාසන්න වනාා. එදා ඇඳට වැටිලා එක්තැන් වෙනකොට රජතුමාට මැවි මැවී පේන්නේ මේ මහා සෑය දකින්නේ කොහොමදම සුදෝ සුදුවට. දිගාමඩුල්ලේ රජකන්තරපු තිස්ස කුමාරයා අනුරාධපුරයට කැඳවල රජකම දුන්නා. මලනුවනි මගේ අසනීප ගැන නම් හිතහිතා පසුතැවෙන්නට එපා කීවා. මගේ හුස්මටික යන්න පෙර මේ මහා සෑයි වැඩ ඉවර කරලා අනේ මල්ලියේ මට මේ මහා සෑය දකින්න සලස්සන්න කිරීම. ඒ වෙලාවේ සද්ධාතිස්ස රජ්ජුරුවෝ මේ චෛත්‍යයේ ඉතිරි වැඩටික පටන් ගරතා. කොත් කැරැල්ලි වැඩ කරගෙන කරගෙන යනකොට දින දෙකතුන යනකොට රජ්ජුරුවෝ තව තවත් අසාධ්‍ය වෙනවා. දැනගත්ත වැඩ ඉවර කරන්න ලැබෙන එකක් නෑ. ඉක්මනට ලී දඩු ගෙනහල්ලා වටේට තියලා සන්නාලියන් ලවා සුදුරෙදි සකස් කරවලා මේ චෛත්‍යය බඳ සම්පූර්ණයම සුදුරෙද්දෙන් ගෙතුවා. ඒ වගේම උඩ කොත් කැරැල්ල සුදුරෙදි යොතලා සුදෝ සුදුවට සකස් කරලා දුඩු ගැමුල් රජ්ජුරුව ළඟට ගිහිල්ලා කියනවා අයියන්ඩිය මහා සෑය වැඩ අවසානයි කියීම. රජ්ජුරුවෝ සාධකාරදීලා කිව් අනේ මා උස්සගෙන පලයල්ල මහා සෑ ළඟට ඇද පිටිම උස්සගත් අමාත්‍යවරු පිරිස. රජතුමා උස්සගෙන එනකොට මහා සෑ ඇතට සුදෝ සුදුවට බැබලෙනකොට දුටු ගැමනු රජ්ජුරෝ සාධකාරදිදී මහා සෑයට බුදුගුණ කිය කිය වන්දනා කරනවා. සෑ මළුවට එක්කරගෙන නාවට පස්සෙ කියනවා. අනේ මාව ප්‍රදක්ෂිනා කරවන්න. චෛත්‍ය වටේට ඇඳ පිටිම්ම උත්සගෙන දුටු ගැමනු රජ්ජුරුවන්ව සෑ මළුවේ ප්‍රදක්ෂිනා කෙරෙව්වා. මළුවේ කෙලවරකින් තැම්පත් කරාට පස්සේ ඇඳ පිටිම්ම එක පැත්තකට හැරෙනකොට රජ්ජුරුවන්ට පේනවා නවමහල් ප්‍රාසාදලේ. සංඝයාට හදල පූජ කරපු නවමහල් ප්‍රාසාද සාධකාරදීල සතුට වුණා. අමාත්‍යවරයෙක් දුවගෙන දුවගෙන ගිහිල්ල රජ්ජුරුවන්ගේ පිම්පොත අරගෙනාව. රජතුමාලග වාඩි වෙලා පිටුවෙන් පිටුව පෙරල පෙරල කරපු පින්කං එකින් එක සිහිකර කර දුන්නා. රජතුමාට පිණිකන් සිහිකරනකොට දහස් ගණන් මහරහතන් වහන්සේලා අහසින් සෑමළුවට වැඩම කරා දෙවියනුත් අහසි පිරිලා ඉතිරිලා ගියා. මහරහතන් වහන්සේලා පිරිත් කියනවා. ඉදිරියෙන්ම වැඩඉන්නේ රජ්ජුරුවන්ට මේ රට එක්සේ සත් කරන්න උදව්පකාර කරලා දස මහා යෝධයෝ අතර එදා පැවිදි වෙලා රහත්වෙච්ච තේර පුත්තාබේ මහරහතන් වහන්සේ. ඇතුළු මහරහතන් වහන්සේලා පිරිත් කියනවා. රජතුමා සාධකාරදිදී මහාසෑ දෙස බලාගෙන පිරිත් අහනවා. හැබැයි රජ්ජුරුවන්ට අහසේ ඉදන් දෙවියන් අඩගහනවා. දිවිය රථ හයක් අහසේ මැවිලා රජතුමා එන්න අපේ දිවිය ලෝකෙට. තව තිසා දෙවියන් කියන අනේ රජ්ජුරුව එන්න අපේ දිවිය ලෝකෙට. යාම දෙවියන් අඩගහනු අනේ රජ්ජුරුව එන්න අපි ළඟට. තුසිත දෙවිවරු දන්නවා මේ බෝසතාණන් වහන්සේ මහා පින්වන්ත බෝධි සත්වයෝ තුසිත දෙව්ලොවට එනවා. එන්න අපි ළඟට කියලා අඩගහනවා. මෙහෙම දෙවියන් අඩගහද්දි රජ්ජුරුව මෙහි පිරිත් අහනවා. මහා සංගරත්නයට අගෞරවයක් වෙයි කියලා හිතපු රජ්ජුරුව ඇදේ ඉදම් අතවැනවා චුට්ටක් ඉන්න දෙවියෙන. මට පිරිට්ටි කහන්න දෙන්න කියලා අතින් සංඥාවක් කර. ඒ වෙලාවේ බලාගෙන හිටිය වටේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට දෙවියම් පේන්න නෑ. ඉරදි බල සම්පන්න මහරහතන් වහන්සේලාටත් රජ්ජුරුවන්ටත් විතරයි දෙවියම් පේෙන්. හැබැයි සමහරයට සැකඇති වුණා අනේ මේ තරම් පින්කරපු රජ්ජුරුව මරණ මංචකයේ සිහිමුලා වනාදෝ එතන වැඩහිටිය තේර පුත්තාබේ මහරහතන් වහන්සේ සැනින් මල්මාලා හයක් ඉල්ලගෙන අධිෂ්ඨානයක් කරා මේ මල්මාලා දිවිය රථවල දැවටේවා කියලා අහසට විසි කෙරෙවා. එදා මල්මාලා හය අහසට පැනනැගලා දිවිය රථ හයේ දැවටුනාමී සෑ මළුවට ඉහළ අහසේ. මිනිස්සුන්ට දැන් අහස දිහා බලනකට දෙවියම් පේෙන්න්නෙත් නෑ දිවිය රථ පේෙන්න්නෙත් නෑ අහස එල්ලිලා තියෙන මල්මාලා ටික දකිනවා. සියලු දෙනා සාධකාර දුන්නා අනේ අපේ රජ්ජුරුව එක්ක යන්න දෙවිවරු ඇවිල්ලා කියලා. එදා දුටුගැමුණු රජ්ජුරුවෝ පිරිත් අහල අවසන් වෙලා තේරපුත්තාබේ මහරහතන් වහන්සේගෙන් විමසනවා ස්වාමීනී මෛත්‍රී බෝසතාණන් වහන්සේ වැඩඉන්න මොන දෙව්ලොවට. රජතුමනි මෛත්‍රී බෝසතාණන් වහන්සේ දැන තුසිත දෙව්ලෝ වැඩඉන්නවා. එහෙමනම් මමත්තු සිත දෙව්ලෝම උපදිනවා කියල සාධකාරදීලා ඇස්පියාගත්තා නින්දෙම් පිබිදිය වගේ තුසිත දිවියලෝකෙන් ආපු දිවිය රතේ දුටු ගැමුණු දෙවියන් හැටියටම මේ සෑ මළුවේ පහළ වුණා. එදා දුටු ගැමුණු රජ්ජුරුව ගැන තූපවන්සේ මහාවන්සේ ආදී ඉතිහාස පොත්තුල සඳහන් වෙනවා. දුටු ගැමුණු රජතුමා අහසේ දිවිය සුරූපෙන් ඒ මොහොතම පෙනීඉන්නවා. පෙනීදල හැමෝටම ඇහෙන්න කියනවා සද්ධහතිස්ස රජ්ජුරුවන්ට මලනුවනී මම කරපු පින්කංවල විපාක නුබත් බලවන. නුබත් අප්‍රමාදීව පින් දහම් කුසල් දහම් සිදු කරලා මහා සංඝයාට සලකන්න. බුද්ධ ශාසනයේ දියුණු කරගන්න රැකගන්න. ඔබත් පාරමී පුරාගෙන තුසිත දෙවියන් අතරටම එන්න කියලා මහාසෑය වන්දනා කරලා අහසෙ දොපෙනී ගියා. පිංහතුනි ඔය විදිහට තමයි මේ මහාසෑය වැඩකටයුතු දුටු ගැමනු රජ්ජුරුවෝ අවසන් අධියරට කරලා දෙව්ලොවගේ. ඉතිරි ටික බාරදුන්නේ අසංකේයකුත් කල්පලක්ෂයක් පාරමී පුරාගෙන වමස් සව් පදවිය ප්‍රාර්ථනා කරගෙන යන ඊළඟ බෝධි සත්ව රජතුමාට. ඒ තමයි සද්ධහතිස්ස රජ්ජුරු. මහාසෑයි කොත් කරැල්ලි වැඩ අවසන් කරලා කොත් පලන්දලා සෑ මළුව සලපතල මළුවාදී මේ ඉතිරි දේවල් සකස් කරලා පාරමී පුරාගෙන අද දෙව්ලොව තුසිත දෙව්ලෝ වැඩඉන්න සද්ධාතිශ්ට දෙවියනුත් මේ මහා සෑ ඉදි කරන්න කටයුතු බොහෝ වෙහෙසක් දරලා සකස් කරලා දුන්නා. පිංහතුනි ඒ විතරක් නෙමෙයි. එදා දුඩුගැමුණු රජතුමාගේ සද්ධාතිස්ස රජතුමාගෙන් පසුව පහළ වෙච්ච බොහෝ රජවරු මේ මහා සෑ අද මේ තත්ත්වයට අරගෙන එන්න පුදුමාකාර වෙහිසක් දැරව. පිංහතුනියෝ බහල තියෙනවා භාතිකාබය කියලා රජ කෙනෙ. මේ රජතුමා දවසට තුන් වතාවක් මහා සෑ වන්දනා කරලා තමයි ආහාර ගන්න. දවසක් රජ්ජුරු ආහාර ගන්න ගිහිල්ලා එදා දවසේ රාජ්‍ය කටයුත්තක් නිසා වෙලාව පරක් වෙලා කෑම මේ සීද ගරතා. බත් කට අනල අතට ගන්නකොටම මතක් වුණා. කටළඟට අරගෙන ආපහු ඇහුවා අද මම මගේ මුත්තනුවන්ට වන්දනා කරාද. අමාත්‍යවරේ කියන රජතුමාට අමතක වුණා නේද කටට ගත්ත බත් පිට පිගානට දාලා ඉක්මනට ආවේ මහා සෑ මළුවට. මුත්තනුවන් කියලා අතීත රජවරු හැඳින්ඩුවේ මේ මහා සෑය. පිංහතුන එදා මේ මහා සෑ මළුවට එනකොට රෑබෝ වෙලා. මළුවේ කරුවල වැටිලා ආරක්ෂකය දුරටු ඇරලා රජ්ජුරුවන්ට වන්දනා කරන්න අවස්ථාව දෙනවා. රජතුමා මහාසෑය වඳනකොට එක පැත්තකින් ඇහෙනවා පිරිත් හඬ. රජුරෝ ඒ පැත්තට යනකොට අනිත් පැත්තෙන් පිරිත් හඬ ඇහෙනවා. ඒ පැත්තට යනකොට අනිත් පැත්තෙන් පිරිත් හඬ ඇහෙනවා. රජතුමා මොකද කරේ ආරක්ෂකයෝ හතර දෙනෙක් හතර කොන හිටෙව්වා. අහගන්න කිව කොහෙන්ද ඔයාලට ඇහෙන්නේ. රජතුමා ඇවිද ඇවිද හැමෝගෙන් බැහවා පිරිත් හඳ ඇහෙන්නේ මළුවෙන් නෙමෙයි මහාසෑ ඇතුළෙනෙ. රජ්ජුරුව හොඳටම තේරුම් ගත්ත මහාසෑ ඇතුළි කවුද පිරිත් කියන්න. රජ්ජුරුව සෑ මළුවේ වාඩි වෙලා අධිෂ්ඨානයක් කරා මම ධාර්මිෂ්ට රජ කෙනෙනෙ. මම දවස්සට තුන් වතාවක් මහාසෑය වන්දනා කළ ආහාර ගන්නවා සත්‍යයයි. ඒ සත්‍යානු භාවෙන් මේ මහාසෑයි ධාතු ගර්භය තුළ පිරිත් කියන පිරිසනේ මට දැකගන්න ලැබේවා කියල සෑ මළුවේ වාඩි වුණා. රජතුමාගේ ශත්තාව නිසාම සක්‍ර දෙවියන්ගේ පණ්ඩුකම්බල සයිලාස්සනයට පවා දැනුණා. දෙවියන් බලලා දෙවි කෙනෙක් අතේ පණවිඩයක් එව්වා සෑ ගර්භය ඇතුළෙ පිරිරි කියන ඉරදි බල සම්පන්න මහරහතන් වහන්සේලාට අන්න රජතුමා සෑ මළුවේ සත්‍යයක් ක්‍රියා කරනවා. ඉරදි බල සම්පන්න රහතන් වහන්සේ නමකට පුළුවන්නන් තමන්ගේ ඉරදියෙන් රජතුමාස් ධාතු ගර්භය ඇතුළට අරංගිහි වන්දනා කරවන්න. ඉරදි බල සම්පන්න මහරහතන් වහන්සේ නමක් ධාතු ගර්භයෙන් එලියට ඉරදියෙන් වැඩිය. රජ්ජුරුවන් අතින් අල්ලගෙන ධාතු ගර්භය ඇතුළට ඉරදියෙන් අරගෙන ගිය. රජතුමාට අදහගන්න බෑ දෙව්ලොවක් ඇතුළට ගියා වගේ ධාතු ගර්භය සත්ටුවනින් පිළිමවලින් බුද්ධ චරිතයෙන් පිරිලයි තිරිලා ගිහිල්ලා. මේ ධාතු ගර්භය තුළ ප්‍රියන් දහටක් උස රියන් දහට බැගින් අතු විහිදී ගිය බෝධීන් වහන්සේ නමක් සටරුවනින් තියෙනවා. බුදුරුවක් වැඩඉන්නවා බුද්ධරශ්මි විහිදෝමිනි. ද්‍රෝණයක් දහතුන් වහන්සේලා පිරිනිවන් මංචකේ වගේ පිරිනිවන් පෑ ස්වරූපෙන් වැඩඉන්නවා. පිළිමවලින් පිරිලා ඉතිරිලා. පිරිත් අහල අවසන් වෙලා ඉරදි බල සම්පන්න මහරහතන් වහන්සේ රජ්ජුරුවන්ව මළුවට ගෙනත් ඇරල්ල අහසිම්ම වැඩම කරා. පහෝදා රජ්ජුරුව ගිහිල්ල මේවා කියනවා කියනවා කියනවා කාටවත් තේරෙන්නේ. රජ්ජුරෝ ඒ විතරක් නෙමෙයි මහරහතන් වහන්සේලා රැස් කරෙව්වා එදා ලොවා මහාපායට රැස් කරලා දහස් ගණන් රහතුන් ඉදිරී මම මෙහෙම දැක්ක මෙහෙම දැක්ක කිය කිය කියන්න ගත්තට පැය ගණන් ගෙවිලා යනවා ධාතු කර්ම වරණාව රජ්ජුරුවෝ දැකපු දේවල් කියලා අවසං කරගන්න බෑ. රජ්ජුරුවෝ කල්පනා කරා කමක් නෑ මට පුළුවන් හැටියට මන් හන්කරුවන් ලවා මේක කෙටියෙන් හරි පුළුවන් විදිහට නිර්මාණයක් කරනවා කියලා තමන්ගේ ගබඩාව තිබ රන්රිජී මුතුමැනෙක් යොදවලා රුවන්වැලි මහා සෑය තුළ දහතු ගරබයේ තමන් දැක්ක සැලැස්ම සටරුවනින් සකස් කරලා ලංකා භූමිය පුරාම අඩබෙරගහල මිනිස්සුන්ට වන්දනා කරන්න සැලැස්ව කියල සඳහන් වෙනවා. ධාතු ගර්බෙන් නිර්මාණයක් හදලල. ඒ තමයි පහතිකාවෙ රජ්ජුරු. රජ්ජුරුවෝ සාමාන්‍ය පූජාවක් නෙමෙයි මේ මහාසෑයට කරේ. ඒ පූජාව ගැන අහනකොට අදටත් අපිට හිතාගන්න බෑ මේ ලංකාව හිටපු අතීත රජවරු මොනතරන් සද්ධාවන්තද. රටේ හැම ගමත්ම හැම ප්‍රදේශයක්ම රජ්ජුරුව මල් වගා කරන්න අමාත්‍යවරුන්ට පැවරුවා. සමන් පිච්චමල් දෑ සමන් නාදී මල්වර්ග රටේම වගා කෙරෙවා. එකම දවසක කරත්ත යවල රජ්ජුරුවෝ මුළු ලංකාභූමිය පුරාම මල් නෙලාගෙන මේ මහා සෑ මළුවට ගෙනල්ලා සෑය මල් ඔටුන්නක් වගේ ඉහලට යනකම්ම මල්වලින් සෑය වහල දැමවා. හිතන්න පින්වතුනි මේ මහා සෑය මල්වලින්ම වහල පූජා පවත්වනවා කියන්න ඔබට හිතාගන්න පුළුවන්ද. මේ මහා සෑය මලින් වහල පූජා කරපු ඒ භාතිකාවේ රජතුමා අදටත් දෙව්ලොවයි නම් සාධකාරදිදී මේ පින සිහි කරනවා ඇති. දින හතක් පුරා මහා සෑයට මේ මල් පූජා කරද්දී බසවක් කුළම වැවෙන් වතුර ඇදලා යන්ත්‍රයක් හදලා. යන්ත්‍රානුසාරයෙන් දින හතේම මහා සෑයට වතුර ඉසිමින් පූජා පැවැත්තුව කියනවා. ඒ විදිහට තමයි අතීත රජවරු මහා සෑයට පූජා කරේ. පිංහතුනේ දුටු ගැමනු රජ්ජුරුවෝ කීප වතාවක් බුද්ධ ශාසනයට මහාසෑයට මේ ලංකා රාජ්‍යම පූජා කරලා තියෙනවා. අතීත රජවරු මේ ලංකා භූමියම මහාසෑයට පූජා කරා. වර්තමාන රජවරුන්ටත් ඕක හොඳට තේරුම් ගන්න අවස්ථාව. අපි ඉන්න බුද්ධ ශාසනයකට පූජා කරපු රටක් මේ පාලනය කරන්න. ඒ නිසා මේ රට ජයශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේට රුවන්වැලි මහාසෑයට පූජා කරපු රටක්. ඒ නිසා පිංවතුනී මේ මහාසෑ මළුවද ලක්ස ගනන් සැදැහැවතුන්ගේ පිරීතිරී ගිහිල්ලා. ලක්ස ගණන් දෙව්මමුන් අහස්සෙ පිරීතිරී සාධකාරදිදී බණහන මොහොතේ අපි සියලු දෙනා මේ රැස් කරගස් සියලු පින් සියලු දෙවියන්ටත් අනුමෝදන් කරමු දෙවියෝ සාධකාරදිදී මේ පින් අනුමෝදන් වෙනිටවා සියලු දෙවියෝතුම් නිවනටම පත්වේවා කියල සාධකාරදීල දෙවියන්ට පින් දෙවෙන. සියලු දෙව්මමුන් සාධකාර නගමෙන් මේ මහාසෑයේ ධාතුකරමය ගැන ශ්‍රවනය කරමින් හිත් පහදවන්නට මේ මහාම් සෑම් මළුවේ අහස්කුස දෙව්බමුන්ගෙන් පිති පිරීතිරී සියලු දෙවියන් සුවද මල් දිවිය මල් මදාරාමල් ආදී පූජාවන් රැගෙන මේ පිම්බිමට පැමිණෙත්වා වැඩම කරත්වා කියලපි ආරාධනා කරව. ඒවගේමයි පිංගතුනී දෙදස් පහළවේ හතරවෙනි මාසි අටවෙනි දද වගේ දවසක මීට වස්තර දෙහකට පෙර අපගේ අතිපූජනීය මහනායක ස්වාමීන් වහන්සේ වන අස්කිරි මහනායක උඩුගම ශ්‍රීබුද්ධරක්කිත මහනායක ස්වාමීන් වහන්සේ අපවත්වී වදාලා උණහන්සේ අපත් වෙලා අවුරුදු දෙකක් පිරෙන අද වගේ දවස්සේ අපි උන්වහන්සේටත් සාධ කාරදිදී මේ පිම්බිමට පැමිණිලා මේ පින් අනුමෝදන් වෙන්න වැඩම කරත්වා කියලා ආරාධනා කරනවා ඒවගේ මයි ශ්‍රී ලංකාමරපුර නිකායේ උත්තරීතර මහනායක වැඩසිටි මහා බුද්ධි සාගරයක් වගේ නිහඬ වැඩසිට මීට දෙන කීපයකට පෙර අපවත්වී වදාළ දවල් දෙන ශ්‍රී ඥානිස්තර මහනායක ස්වාමීන් වහන්සේත් සාධ කාරදිදී මේ සෑ මළුවට පැමිණෙත්වා වැඩම කරත්වා මේ ධර්මය ශ්‍රවණය කරමින් ඒ වගේම මේ ශාස්තනයේ බබලවලා අද දෙව්ලෝ වැඩ ඉන්න මහා සඟරුවන්ද සාධකාරදමින් මේ පිම්බිමට පැමිණිත්වා වැඩම කරත්වා කියල අපි ආරාධනා කරන. පිංහතුනී දුටුගැමුණු රජතුමා මේ මහා චෛත්‍යරාජාණන් වහන්සේ ඉදි කරලා. මේ මහා සෑයි දහතු ගර්භය නිර්මාණය කරද්දී අපි මුලින් ධර්ම දේශනාව සඳහන් කරා වගේ රජතුමාගේ රාජමය පුුණ්ඥානු භාව බලයක් අසංකයකුත් කල්ප ලක්ෂයක් පුරා සසර සිදුකරපු පාරමී ශක්තිය. සියලු දෙව් බමුන්ගේ දිවියම ඉරදිමය උපකාර. ඒවගේම මහරහතන් වහන්සේලාගේ ඒ උතුම් ආශිර්වාදය එදා වැඩහිටිය ඉන්ද්‍රගුප්ත කියන මහරහතන් වහන්සේලාගේ ආශිර්වාද. ඒවගේම අපගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාන්නට පෙර උන්වහන්සේගේ ද්‍රෝණයක් දහතුන් වහන්සේලා බුද්ධරශ්මි විහිදෝමින් එදා මේ පිම්බිමේ යමාමහ පෙළහර පාමින් පිහිටන වග දේශනා කරපු දේශනා. මේ සියල්ල අධ්‍යයනය කරගෙන යනකොට අද තුන් ලෝකෙම තියෙන පූජනියම පුුණ්‍යභූමිය තමයි මේ ස්වර්ණමාලී චෛත්‍යරාජාණන් වහන්සේ. පිංහතුනී අපේ බෝසතාණන් වහන්සේ සට් අසංකේය කල්ප ලක්ෂයක්ම මනසෙන් බුදු බව ප්‍රාර්ථනා කර කර මනෝප්‍ර නිධානී පුරාගෙනාප කෙනෙෙන. නවා සංකීය කල්ප ලක්ෂයක් වචනයෙන් බුදු බව ප්‍රාර්ථනා කර කර වාප්‍ර නිධානයේ දා පුරාගරතා. දීපංකර පාදමූලේ සුමේද තාපසයන් වහන්සේ හැටියට නියත විවරණ ලැබූ දවසේ සිට සාරා සංකීය කල්ප ලක්ෂයක්. දාන සීල නයිස්ක්‍රම්ය ප්‍රඥාවීරිය. කන්ති සච්චා අධිෂ්ඨාන මෛත්‍රී උපේක්කා කියන මේ දස පාරමිතාවන් පාරමී උපපාරමී පරමත්ත පාරමී හැටියට සම්පූර්ණ කරලා එදා විස්සන්තර ආත්මෙ දන් දෙනකොට මේ දෙන දානමී පින් මට ලෝතුරා බුද්ධත්වයටම උපකාර වේවා කියෙන චේතනාවේ. තමන්ගේ අඹුදරුවෝ පවා රාජ්‍ය පවා අතහැර හැර දන් දෙනකොට මහපොලෝ පවා හත්වාරයක් කම්පාවට පත් වුණා. මේ විදිහට තමයි පාරමී පුරාගෙනාපු අපේ බෝසතාණන් වහන්සේ දෙවියන්ගේ ආරාධනය මත තුසිත දෙව්ලොවින් චුතවෙලා පින්වන්ත මහාමායාදේවී කුස පිළිසිඳගෙන. වෙසක් පුන් පොහෝ දවසේ දස දහසක් ලෝක ධාතු මාලෝකමත් කරමින් පුංචි බෝසත් පුතා ලෝකෙට බිහිවෙෙන. උතුරු දිසාවට පියවර හතක් ගමන් කරලා සිංහනාද කර අක්ගෝ හමස්මි ලෝකස්ස ජෙට්ටෝ හමස්මි ලෝකස්ස සෙරිටෝ හමස්මි ලෝකස්ස අයමන්තිමා ජාති නප්තිදානි පුනක් බව. මේ විදිහට සිංහනාද කරමින් ලෝකෙ පහළ වෙලා අවුරුදු විසි නමයක් ගිහි ජීවිතය ගත කරලා අභිනිෂ්ක්‍රමණය කරපු දවසි මේ ලෝකෙ මනුස්සයෝ ඒ තරන්න නොදැන ගත්තට දෙව් බමුන් අහස්සෙ පිරිලා ඉතිරිලා සාධකාර දෙනවා. මහා වීරයන් වහන්සේ කෙලෙස් සටනට පිටත් වනා කියල. එදා අනෝමා නදී අසලදි කෙස් සැටිය කපල අතට අරගෙන සත්‍යයක් ක්‍රියාවක් කරා මට ඒ කාන්තෙන් ලෝතුරා බුද්ධත්වය ලැබේද. මේ කෙස් පොළොවට නොවැටේවා අහසේම රැඳේවා කියෙන අධිෂ්ඨානය කරා. යොදුනක් ඉහළ අහසට පැනනගල අහසේ රැඳෙන බෝසතාණන් වහන්සගේ කේශ දහතු සියල් සක්‍ර දෙවියන් රන් කරඩුවකින් පිළිගෙන සාධකාර දෙමින් තවතිසා දෙව්ලවට ගිහිල්ලත් දොළොස් යොදුනක් විශාල සිළුමිනි මහාසෑය නම් මහාසෑය මවන්නේ අභිනිස්ක්‍රමණය කරපු දවසේමයි. ඒ මොහොතෙම කටීකාර බ්‍රහ්ම දෙවියන් අහසිං ඇවිල් අට පිරිකරක් පූජා කරා. මේ ගිහි වස්ත්‍ර පොළොවට නොවැටේවා අහසීම රැඳේවා කියෙන අධිෂ්ඨානය. යොදුනක් ඉහ ලහසට පැනනැක ලහසි රැදෙරිදී ගටීකාර බ්‍රහ්ම දෙවියන් රන් කරඩුවකින් පිළිගෙන සුද්ධවාස බඹලව සටරුවනින් චෛත්‍යයක් මවලා මහා බෝසතාණන් වහන්සේගේ ගිහි වස්ත්‍ර තැන්පත් කර. ඒ තමයි සලුමිනි මහාසෑය. අද මේ රුවන්වැලි මහාසෑ මළුවේ සිලුමිනි මහාසෑයි සලුමිනි මහාසෑයි බොහොම ලස්සන අනුරුව දෙකක්. අනුරාධපුරේ චානක පුතා සකස් කරලා ඔබ හැම දෙනාට වන්දනා කරගන්න සලස්කල තියෙන. පිංහතුනේ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්බුද්ධත්වයට පත්වෙලා අවුරුදු හතලිස් පහක් පුරාවටම අවබෝධ කරගත් ධර්මය ලෝකයට දේශනා කරලා එදා මල්ල රජදරුවන්ගේ උපවර්තන සාල වනෝද්‍යහානි පිරිනිවන් පාන සූදානන් වෙන මොහොතේ. උණහන්සේ ලෝකෙ දිහා බැලුවා අනාගතයේ බොහෝ පින් ඇති අයි ලෝකෙ පහළ වෙනවා. පෙර බුදුවරු අනුව ගත්තහම අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අල්පාවිශ්ක බුදු කෙනෙ. මේ මහා බද්‍රකල්පේ පහළවෙච්ච කකුසඳ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ අවුරුදු හතලිස්දාහක් පරමාවිශ තිබුණම. කෝනාගමන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ අවුරුදු තිස්දාහක පරමාවිශක් තිබුණම. කාශ්‍යක බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ වසර විසිදාහක පරමාවිශක් ලෝකෙ තිබුණම. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළවෙන්නේ මහා බඩ්ඩ කල්පයේ හතරවෙනි අන්තක් කල්පයේ ආවිශ්‍ය පිරිහිලා පිරිහිලා අවුරුදු එකසිය විස්සක් වගේ වෙච්ච තැනක. උන්වහන්සේ බුද්ධත්වයට පත්වෙලා වැඩහිටි අවුරුදු හතලිස් පහයි. හැබැයි අනාගත ලෝකෙ තව බොහෝ පින් ඇති ඔබ වගේ විශාල් පිරිසක් ලෝකෙ පහළ වෙන. ඒ අයට බුදුරජාණන් වහන්සේ සියසින් දකින්න බැරි වුණා. ඒ අයට බුදු කෙනෙක් දැක්කාසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකට වන්දනා කරගත් අසේ. මාගේ සාරීරික දහතුන් වහන්සේලා හරි දැකළ වන්දනා කරලා ඒ දහතුන් වහන්සේලා තැම්පත් මහා සෑවල් ලෝක ඉදි කරලා. වැඳුම් පිදුම් කිරීම තුළින් දෙව්මිනිස් ලෝකයාටම පින්කරගන්න ලැබේවා කියෙන චේතනාවෙන්. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මල් රජදරුවන්ගේ උපවර්තන සාල වනෝද්‍යානි පිරිනිවන් පාන්න පෙර උණහන්සේ අධිෂ්ඨානය කරා තමන් වහන්සගේ දහතුන් වහන්සේලා මේ මේ ප්‍රමාණයෙන් විසිරේවා කෙන අධිෂ්ඨානයක් කරා. පිංහත් නේදායේ බුද්ධ අධිෂ්ඨානය සිදු කරලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ අවසාන බුද්ධ වචනය පවා සංඝයාට දේශනා කරේ අපපමාදයන සම්පාදයට. අප්‍රමාදීව කුසල් වඩන්න කියන බුද්ධ වචනය. එදා උන්වහන්සේ පහන් සිලක් නිවිලා යනවා වගේ අනුපාදිශේෂ පරිනිර්වාණ දහත්වෙන් පිරිනිවන් පාද්දී. දස දහසක් ලෝක දහතුළ දෙවියන් අහසේ දම් මදාරාමල් ලිසිමින් පූජා පවත්වන්න පටන් ගත්තා. දින හතක් පුරා ශ්‍රීදේහේ මහජන ප්‍රදර්ශනයට තබල පෙර සක්විති රජවරු බුදුවරු ආදාහනී කරන විදිහටම අලුස් සිවුරු පන්සීයකින් කපපොළුම් පටල පන්සීයකින් ශ්‍රීදේහේ ඔතලා රන් දෙනක තැම්පත් කරලා සඳුංචිතකයක් තුළ ආදාහනය කරන්න සූදානන් වුණා. එදා මහාකාශික මහරහතන් වහන්සේ ශ්‍රී දේහේ වටා ප්‍රදක්ෂිනා කරලා. සම්බුදු සිරිපතුල් පිහිටි තැන දනගහගෙන නලතියාගෙන අධිෂ්ඨාන කරද්දී. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිරිපතුල් පිරිනිවන් පාප බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිරිපතුල් ඒ මහා සෑයෙන් එලියට නික්මිලා චිතකෙන් එලියට නික්මිලා මහාකාශක මහරහතන් වහන්සගෙන නලලේ පිහිටියයි අධිෂ්ඨාන. වන්දනා කරලා නලල ඉවතට ගන්නවා සමගම සිරිපතුල් තුළින් මහා සෑයට දේවානු භාවේ අර චිතකයට ගිනි දැල්වෙන පටන් ගතත. මේ චිතකයට ගිනි දැල්වෙනකොට උන්හන්සගේ ශ්‍රීදේහයේ සම්මස් නහර සියල් පිලිස්සිනා හැබැයි අලුවත් දැලිවත් දූවිලිවත් ඉතිරිවුණේ නෑ. ඒ සියල්ල ගිතෙල් ටිකක් දැවිලා යනවා වගේ දැවිල අවසන් වෙලා ගිය. හැබැයි බුද්ධ අධිෂ්ඨානය මත හරිම ආශ්චරිමත් දෙයක් සිදු වෙලා. ක්‍රන් දෙන විවර කරද්දී පළවෙනියටම ඔතපු බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රී ශරීරය ඔතපු සිවුර බුද්ධ අධිෂ්ඨානින් පිළිස්සිලා නෑ. පන්සිය වෙනයට උඩින්ම ඔතන සිවුරක් පිළිස්සිලා නෑ. සිවුරු හාරසි අනුවටක් තමයි දැවිල පිළිස්සෙරෙන. කපපුළුම් පටල පන්සීයම දැවිල පිරිස්සිලා හැබැයි රන්දිනේ අලුවත් දැලිවත් දූවිලිවත් ඉතිරි වෙලා නෑ. අර ඉතුරු එච්ච සිවුරු දෙක අතර ලලාට ධාතුන් වහන්සේ දළදා වහන්සේලා අකුධාතුන් වහන්සේලා දෙනම ඒවගේම සියලුම අස්තිධාතුන් වහන්සේලා අබෑට ප්‍රමාණයට ඒවගේම කඩසහල් ප්‍රමාණයට මුම්පියලි ප්‍රමාණයට විසිරිලා බුද්ධ රශ්මියාලෝක විහිදෝමින් රන් දෙන තුළ දහතුන් වහන්සේලා පමණක් වැඩසිටිනවා. එදා මේ ධාතුන් වහන්සේලා ඉල්ලගෙනාපු රජදරුවන් සමගිකරෝගත්ත ද්‍රෝණ බමුණා ද්‍රෝණය ද්‍රෝණය බැගින් ද්‍රෝණ අටක් මේ දහතුන් වහන්සේලා සමසී බෙදල දුන්නා. පිංහතුනි රුවන්වැලි මහාසෑයට ලැබුණේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අම්මගේ ඥාතීන්ට කෝලිය වංසිකයන්ට රාමගාම නගරේ කෝලිය වංස්තිකයන්ට ලබාදීපු දහතුන් වහන්සේලා ද්‍රෝණයයි අද මේ ස්වර්ණමාලි චෛත්‍යරාජාණන් වහන්සේ තුළ වැඩ සිටින්නේ. එදා රාමගාම නගරි කෝලිය රජදරුව තමන්ට ලැබිච්ච දහතුන් වහන්සේලා ද්‍රෝණය අප්‍රමාණ සද්ධාවෙන් රාමගාම නගරයේ කෝලිය ජනපදයට අරගෙන ගිහිල්ලා ගංගානන් ගඟාස්ත්‍ර චෛත්‍යයක් ඉදි කරලා දහතුන් වහන්සේලා තැම්පත් කර. ටික දවසකින් මේ මහා චෛත්‍යය හදිස්සියම ආපු විශාල ගංවතුරකින් කඩාගෙන චෛත්‍යය ගං යවරත් එක්කම කඩාගෙන ගඟට වැටම හැබැයි ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේ දැකපු දෙයක්. හැබැයි මේ ද්‍රෝණයක් ධාතුන් වහන්සේලා සහිත ධාතු කරඩුව ගංගානක් ගඟදිගේ පාවීගෙන යන්නේ මහා සාගරයට. මහා සාගරය තුළ බුද්ධරශ්මි දහරා විහිදමින් පාවිදිදී නාගලෝකි නාග පිරිස මාංජරික කියන නාග භවනී මහකිල නාරජු ඇතුළු නාග පිරිස සාධකාරදමින් මහා සාගරෙන් මතු වෙලා මේ ද්‍රෝණයක් දහතුන් වහන්සේලා සහිත ධාතු කරඩුව මාංජරික නාග භවනට අරගෙන ගිය. නාගයන් බොහොම ලස්සනට ධාතු මන්දිරයක් ඉදි කරලා. මේ ධාතු මන්දිරයේ තුළ ද්‍රෝණයක් දහතුන් වහන්සේලා තැම්පත් කරලා බොහෝ කාලයක් මේ දහතුන් වහන්සේලාට නාගලෝකි පුද පූජා පැවැත්තුවා. ඔය අතරේ තමයි අසංකේයකොත් කල්පලක්ෂයක් පාරමී පුරාගෙන යන දුටු ගැමුණු රජ්ජුරු මේ රට එක්සේ සත් කරලා මහරහතන් වහන්සේලාගේ උපදෙස් පරිදි මේ පුුණ්්‍ය භූමිය මේ මහාසෑ ඉදිකරෙන. පිංහතුනේ මේ මහාසෑ ධාතු ගරුබය කියන්නේ හරිම පුදුම විශ්වීය නිර්මාණය. පිංහතුනි මේ මහා ධාතු ගර්භය නිර්මාණය කරද්දී උත්තර සුමන කියන මහා ඉරදි බල සම්පන්න මහරහතන් වහන්සේලා දෙනම එදා මහරහතන් වහන්සේලා රැස් කරලා උන්වහන්සේලාට පැවරුවා ඔබහන්සේලා අහසින් ගිහිල්ලා හිමාල කඳු මුදුනේ උතුරුකුරු දිවයිනේ මේක වරණ පාශානහයක් මේ මහා සෑය වෙනුවෙන් පහළ වෙලා තියෙනවා. ඔබහන්සේලා ඉරදියෙන් මේ පාශානහය අරගෙන එන්න. ඒ වෙනකොට දුටුගැමුණු රජ්ජුරුවූ මේ මහා සෑයි පේශාවලලු තුන අවසන් කරලා. අර නමවාරයක් ගිලා බැහැප පේශාවලලු වලට ඉහලින් පේශාවලලු තුන ගඩොල් දස්සකෝටියකින් අවසන් කරලා තිබුණි. මේ සෝන උත්තර කියන මහරහතන් වහන්සේලා උත්තර සුමන කියන ඉරදිමත් මහරහතන් වහන්සේලා අහසින් වැඩම කරලා අරගෙනාපු මේ ගල් පරවත මේවා හරියට ගල් පතුරු වගේ මේ අසූරියන් උසදිග පලල ඇති මේ ගල් පතුරක ගණකම අඟල් අටක් පමණ වෙනවා. මෙවැනි පතුරු හයක් අහසින් අරගෙනාපු මේ මහරහතන් වහන්සේලා මේ සෑයි ධාතු ගර්බයේ පාදමේ පේශාවලල් තුන මත එක පතුරක් ඇතිරුවා. ඊට හතරකොන පෙට්ටියක හැඩේට අනික් පතුරු හතර යුරතියෙන් මහරහතන් වහන්සේලා පිහිටෙව්වා. හැබැයි උඩින් වහන පියන වගේ කොටස උතුරු දොරටු අසල කිසිවෙකුට නොපෙනේවා කියලා ඉරදියෙන් සඟවල පිබිබා. ඔය විදිහට තමයි මේ මහා සෑයි ධාතු ගරබී නිර්මාණය වෙරෙන. පිංවතුනි ඔබ අද මේ මහා සෑ මළුවට ලක්ෂ සංඛ්‍යාත පිරිසක්. සලපතල මළුව වැලි මළුව එකම සුදෝ සුදුවතින් පිරිලා. මේ මහා සෑය දෙස බලාගෙන ඔබ සද්ධාවෙන් සාධකාරදිදී මේ බනාහනවා. ඔබට සුදෝ සුදුවට පේන මේ සෑයි මේ චෛත්‍යය ගර්භය තුළ අසූරියන් උසදිග පලල ඇති ධාතු ගර්භය තුළයි දුටුගැමනු රජතුමා මේ ධාතු ගර්භය නිර්මාණය කරන්න. පිංහතුනි මේ ධාතු ගර්භයේ මැද රියම් දහාට බැගින් උස දහාට බැගින් අතු විහිදී ගිය බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධත්වයට පත්වෙච්ච බුද්ධගයා ජයශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේගේ බෝධීන් වහන්සේ නමක් සත්ටුවනින් නිර්මාණය කරනවා. බෝකඳ රිදියෙන් මැනික් වර්ගවලින් නිර්මාණය කරනවා. ඒ වගේ මයි බෝපට්ට ඒවෑ මල් රණින් නිර්මාණය කරලා පබලු බෝ කඳේ පිහිටවනවා. මේ වගේ බොහොම ලස්සනට මේ බෝධීන් වහන්සේ නිර්මාණය කරලා නැගෙනහිර දිසාවට මුහුණලා අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ එදා ජයශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේට පිටදීලා බුද්ධත්වයට පත්වෙච්ච සුරූපයේම බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ නමක් මේ මහාසෑයි ධාතු ගර්භය මැද නැගෙනහිර දිසාවට මුහුණලා බෝධීන් වහන්සේට පිටදීලා සත්රුවනින් සකස් කරනවා. මේ මුළු බුද්ධ ප්‍රතිමාවම මැනික්කොලින් සත්රුවනින් සකස්කරන බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ නමක්. අදා පිරුවන්වැලි මහාසෑයි වඳින ගාථාව තියෙන්නේ බුදුරුව ගැන සයින්සු යස්මින් සුගතස්ස ධාතු නිම්මාය රං සුද්ජල බුද්ධරූපක් ස්වර්ණ මාලීති පතීත නාමං වන්දා මහංතූප වරං මහක්කං කියලා අපි මේ මහාසෑය වන්දනා කරන්නේ මේ මහාසෑයි ධාතුකරබී මැද වැඩ සිටින. ඒ රන් සුද්ජල වූ බුද්ධරූප බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේටයි අපේ ගාථාවෙන් වන්දනා කරන්න. මෙන්න මේ බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේට ඒවගේම මේ මහා ධාතු ගර්භය වටේට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ චරිතේ සියලු තොරතුරු හරිම පුදුමාකාරයි සත්‍රුවනින් පිළිම හැටියට නිර්මාණී කරනවා. ඒ අතර මේ බෝධීන් වහන්සේට ඉහලින් චත්‍රයක් දරාගෙන සිටින මහා බ්‍රහ්ම දෙවියන් අහසේ නිර්මාණී කරලා පිහිටෝනවා මහරහතන් වහන්සේලාගේ ඉරුදි බලය මත. ඒවගේම සක්‍ර දෙවියන්ගේ රූප සක්‍ර දෙවියන් ජයතුරා සකපිබින ආකාරය. ඒවගේම ඇත් රූප පිරිවරාගෙන එදා මාරයා පරාජයට පත්කරපු ආකාරි බෝධි මූලේදි මාර පරාජය. එදා ප්‍රතිමාවලින් මේ දහතු ගර්භය තුළ දුටුගැම රජ්ජුරු නිර්මාණය කරවන. ඒවගේ මයි තුන් දිසාවටම සතර දිසාවටම කෝටියක් වටිනා ආසන හැටියට සකස් කරලා බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේලා මේ ඒ ඒ දිසාවල් දෙස බලාගෙනන්න බුදුරුවල් පිහිටෝනු. ඒ වගේමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පිරිනිවන් මංචක උන්වහන්සේදා මල්ල රජදරුවන්ගේ උපවර්තන සාල වනෝද්‍යහානි සල්ගස් දෙකක් අතර උතුරට හිසලා පිරිනිවන් පාපු සුරූපයේ ප්‍රතිමා වහන්සේ නමක් නිර්මාණය කරලා ඒ සල්ගස් ධාතු ගර්භය තුළ නිර්මාණය කරනවා. ඒවගේමයි උන්වහන්සේ සත් සතිය ගත කරපු ආකාරය. පළවෙනි සතිය බෝධිමූලේ. දෙවනි සතියේ බෝධීන් වහන්සේ දෙසට නේත්‍ර පෝජාවකි පෝජා පැවැත්තුවා. තුංගනි සතිය පුරාම රුවන් සක්මනයේ දුනන. හතරවෙනි සතියේ රුවන්ගේ මවාගෙන ඒ දුළ අභිධරමී මෙනෙහි කරා. පස්සනි සති අජපාල නුගරුක මුලදී සහම්පති මහා බ්‍රහ්ම දෙවියන් දහම් දෙසන්න ආරාධනා කරා. හයවෙනි සතිය මුචලින්ද විලාසල වැඩසිටිද්දි නාගලෝකි නාගිනි සතියක් පුරා නොතමි ඉන්න මුතුකුඩයක් හිසට ඉහලින් දරාගෙනන්නා වගේ පෙන ගොබය විහිදවාගෙන උන්වහන්සිට ආරක්ෂා සැලසුවල. ඒවගේ මයි හත්තනි සති උණහන්සේ රාජායතන කිරිපල රුකමුලදී තපස්සු බල්ලුක වෙළඳ සොහයුරම් විලද මී පිඩු සහිත දානය පූජා කර. මේ සියලු සත්සති විස්තර මේ ධාතු ගරභය වටා පිළිමවලින් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේමයි පිංහතුනේ එදා බුදුරජාණන් වහන්සේ දම්සක් පැවතුන් සූත්‍රයේ දේශනා කරපු සිදුවීම පස්සක භික්‍ෂූන් වහන්සේලා බණහන ආකාරය ප්‍රතිමාවලින් නිර්මාණය කරලා මේ මහාසෑයි ධාතු ගරපය තුළ පිහිටෙව්වා. එවිතරක් නෙමෙයි බද්ධවගේ කුමාරවරුන්ගේ පැවිදිවීම උරුවල් කාශ්‍යප නදී කාශ්‍යප ගයාකාශ පාදීමේ ජටිලයම් දමනය බිම්බිසා රජ්ජුරුවෝ වේල්වනාරාමි පූජා කිරීම. අග්‍රශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා අසූ මහා ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලාගේ ප්‍රතිමා නිර්මාණය කරලා මේ මහාසෑයි ධාතු ගර්භය තුළ තැම්පත් කර. පිංහතුනී අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ එදා කිඹුල්වත්පුරයට වැඩම කරන ගමන විසි දහසක් රහතුම් පිරිවරාගෙන. කිඹුල්වත්පුරයට වැඩම කරන ගමන ප්‍රතිමාවලින් නිර්මාණය කරා. ඒ විතරක් නෙමෙයි එදා මහාමායා දේවියගේ කුසින් ලුම්මිනි සල්වනයේදි බිහිවීම. එදා ඒ විතරක් නෙමෙයි දෙව්රම් විහාරය අනාත පින්ඩික සිටතුමා ජේතවනාරාමී පූජා කිරීම පනස් හතර කෝටියක් කහවන් වතුරලලා. ජේතවන පිම්බිම බුද්ධ ශාසනයට පූජා කිරීම. මේ වගේ යමාමහ පෙළහරපෑම් බුදුරජාණන් වහන්සේ අන්‍ය තීර්ථකයන් දමනය කරන්න යමාමහ පෙළහරපාන ආකාරය. මේ සියල්ල පිළිමවලින් නිර්මාණය කරලා ධාතු ගර්භය තුළ පිහිටවල තියෙන. බලන්න අපිට හිතන්නවත් පුළුවන්ද කියලා. මේ මහා සෑ ධාතු ගර්භය තුළ මේ සියලු බුද්ධ චරිතයේ සිදුවීම්වල ප්‍රතිමා වහන්සේලා නිර්මාණය කරලා මහරහතන් වහන්සේලා ඒවා ඉහල ඒවගේම සතරකොන අහසේ ධාතු ගර්භය තුළ හැම තැනම ඉරදියෙන් පිහිටවනවා. ඒවගේමයි උන්වහන්සේ දෙව්ලෝට වැඩම කරලා තෞතිසා දෙව්ලෝ සක්‍ර දෙවියන්ගේ පණ්ඩුකම්බල සෛලාසනය මත වැඩ සිටිමිනි. අභිධර්ම දේශනාව දේශනා කරන ආකාරය. සංකස්ස පුරයට වැඩම කරපු ලෝක විවරණ මහා ප්‍රාතිහාරය ආයු සංස්කාර අතහැරීම මේ විදියට ධාතු බෙදාදීම පවා ද්‍රෝණ බමුණා දහතුන් වහන්සේලා බෙදාදීම. ශ්‍රී දේහය රන්දිනේ තැම්පත් කරලා ආදාහනය කරන ආකාරය. මේ සියලු දේවල් ප්‍රතිමාවලින් නිර්මාණය කරලා මේ මහා චෛත්‍යයේ දහතු ගර්භය තුළ පිහිටවල තියෙනවා. පිංහතුන මේ විදිහට මේ දහතු ගර්භය සකස් කරල අවසන් වෙලා එදා අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ආනන්ද හාමුදුරුව ඇතුළු මේ මහරහතන් වහන්සේලා. ඒ අයගේ ප්‍රතිමා ඒවගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ද්‍රෝණ බමුණාමී දහතුන් වහන්සේලා රජවරුන්ට බෙදලා දෙන ප්‍රති වෙස්සන්තර ජාතකය විශේෂේද. උන්වහන්සේ එදා හත්වාරයක් මහපොලෝ පවා කම්පා කරමින් දන්දීපු වෙස්සන්තර ජාතකයේ බොහෝ සිදුවීම් ප්‍රතිමාවලින් නිර්මාණය කර. ඒවගේම උන්වහන්සේ බුද්ධගයා බෝධි මණ්ඩලේ බුද්ධත්වයට පත්වෙද්දී දස බිම්බරක් මාර සේනාව පරාජයට පත්කරමින් උන්වහන්සේගේ පාරමී ධර්ම සිහිකරල පොළොවට ශ්‍රී හස්තේ තිල අධිෂ්ඨාන කරන ආකාරය. මේ සියල්ල ඉන්ද්‍ර ගුප්ත කියන මහරහතන් වහන්සේගේ උපදෙස් පරිදි තමයි ධාතු ගර්භය දුටුගමනු රජ්ජුරුවෝට් නිර්මාණ ශිල්පීන් ලවා නිර්මාණය කරවන්න. පිංහතුන මේ තොරතුරු අහගෙන ඉන්නකොට ඔබට පේනව ඇති කොහොමද මේ තරම් ප්‍රතිමා විශාල් ප්‍රමාණයක්. බුද්ධ චරිතයේ මේ තරම් සිදුවී. මේ ජාතක කතා බුද්ධ චරිතයේ තොරතුරු සත්සති මේ හැම දෙයක්ම මේ චෛත්‍යයේ අසූරියන් උසදිග පලල ඇති ධාතු ගර්භයක් තුළ පිහිටවන්න. මේ ප්‍රතිමා සියල්ල ඉන්ද්‍රගුප්ත මහරහතන් වහන්සේ ඇතුළු මහරහතන් වහන්සේලගේ අධිෂ්ඨානී දෙවියන්ගේ දේවානු භාව බලයෙන් ධාතු ගර්භය වටා බොහොම අලංකාරවත් අයුරින් පිහිටිය කියල සඳහන් වෙනවා. මේ විදිහට ධාතු ගර්භය නිර්මාණය කරලා අවසන් වෙලා ඒ වගේම සතරවරන් දෙවියන් හතර දෙනෙන් හතර පැත්තෙන් වන්දනා කරන ආකාරයක් ඒ වගේම මේ මහාසෑය වෙනුවෙන් පොළොවෙන් මතුවනා ඉතාම දීප්තිය විහිදෙන අලංකාරවත් මානික්‍ය රත්න හතරක්. මේ මානික්‍ය රත්න හතර ධාතු ගර්භයේ හතර කොන තැන්පත් කරා මුළු ධාතු ගර්භයේ මහලෝකමත් වෙලා කියා. මහරහතන් වහන්සේලා හතරකොන සිංහ තෙල්දාපු පහන් දල්වලා අධිෂ්ඨාන කරා මේ මහාසෑ දහතු ගර්බි ද්‍රෝණයක් දහතුන් වහන්සේලා තැම්පත් වනායින් පසුව. අවුරුදු පන්දාහක් යනතෙක් මේ පහන් නොනිමේවා. මේ සුවඳ නොමැකේවා මේ මල් පර නොවේවා කියලා දහතු ගර්වේ මල් පූජා කළ පහන් දැල්ලුව. මේ සියලු කටයුතු සූදානන් කරන අවසන් වෙලා දැන් ඇසල පෝයට දවස උදාවනා. දුටුගැමුණ රජතුමා මහා සංඝයා රැස් කරල දැනුන් දුන්න ස්වාමීනී ධාතු ගර්භී සියලු වැඩ අවසානයි. හෙට දවස උත්‍රසල නැකතින් ධාතුන් වහන්සේලා තැම්පත් කරන්න අවශ්‍යය. මේ මහාසෑයට නියමිත ධාතුන් වහන්සේලා ඔබහන්සේලා ලබා දෙන්න කියලා උන්වහන්සේලාට පැවරුව. එදා මහරහතන් වහන්සේලා රැස්වෙලා සාකච්ඡා කරා කෞද මේ ධාතුන් වහන්සේලා අරගෙන ඉන්න ඉන්න සුදුසුම කෙනා. එදා එතන වැඩහිටිය මහරහතන් වහන්සේලා අතර සෝනුත්තර මහරහතන් වහන්සේ අවුරුදු දාසයක් වයස ඇති. සාමනීර මහරහතන් වහන්සේ. හැබැයි බොහෝම ඉරදි බල සම්පන්න කෙනෙ. ඒ විතරක් නෙවෙයි අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩඉන්න කාලේ එදා නන්දුත්තර මානවකය හැටියට දමදිව හිටපු තරුණිනි. එදා අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේට මේ නන්දුත්තර මානවකයා තමන්ගේ නිවසට ආරාධනා කරා බුද්ධ ප්‍රමුඛ පන්සීයක් සංඝයාට දානකට. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ නන්දුත්තර මානවකයාගේ නිවසට දානයට වැඩම කරලා දංවලඳලක් පිටත් වනේ ගංගානන් ගඟදිගේ නැවක තමයි තොටුපලෙම පිටත්වෙෙන. ගංගා තුනක් එකතු වෙන තැනක් ගංගා යමුණා අචිරවතී කියෙන ගංගා තුන එකතු වෙන තොටුපලෙ. මේ නැවේ පිටත් වෙලා යනකොට මේ ගංගානන් ගගේ එක තැනක වතුර කැලතෙමින් යනවා. භික්‍ෂූන් වහන්සේලා ඒ දිහා බලාගෙන ඉන්නකොට එතන වැඩහිටිය බඩ්‍රජී කියන මහරහතන් වහන්සේ කියනවා ඔතන පිහිටල තියෙන්නේ මීට බොහෝ කාලෙකට පෙර. මම මහා ප්‍රනාද නමින් රජකම් කරන කාලෙ මගේ රාජ ප්‍රාසාදේදා පොළොවෙ ගිලුණා. ඒ ප්‍රාසාදය තමයි කියව මේ ගංගානංගඟ ඇතුළි ඔය පිහිටලා එතන තමයි කියව මේ වතුර කැරටි. හැබැයි එතන වැඩහිටිය පෘතත්ජන භික්‍ෂූන් වහන්සේලා මේ කතාව පිළිගන්න නැතුව බඩ්‍රජී මහරහතන් වහන්සේගේ මේ ප්‍රකාශි සැක කර. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සිතුවිල්ල දැකලා කියනවා බඩ්‍රජී බොහෝ පිරිසක් ඔබේ ප්‍රකාශි සැක කරනවා. ඒ නිසා ඔබ සංඝයාගේ සැකේ දුරු කරන්න කාලයයි කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේට වන්දනා කරපු බඩරජී මහරහතන් වහන්සේ එතනදී අහස්සට පැනනැගලා අහස්සට වැඩම කරලා දෙව්ලොව සිළුමිනි සෑයි කතකින් අරගෙන පහලට ඇවිල්ල පෙන්නවා. ඒවගේම බඹලව සලුමිනි සෑ අනිත් කතට අරගෙන අහසින් ඇවිල්ලා සියලු දෙනාට පේන සලස්සල අහසේ ආයමත් පිහිටෙව්වා. ඒ විතරත් නෙමේ ගංගානන් ගඟට ඉහළ අහසේ වැඩ සිටිමින් උන්වහන්සේ ඉරති බලයෙන් ගංගානං ගගේ ගිලිලා තියෙන පෙර මහා පනාද නමින් රජකං කරපු කාලෙ. තමන් රාජ්‍ය කරපු මේ සට්ටුවනින් මැවිච්ච ප්‍රාසාදය අර වතුරින් උඩට මතු කරලා ගත්තා. මේ පෙළහර දැකලා එදා එතන හිටපු අර දානයට ආරාධනා කරපු නන්දුතර මානවකයා. සාධකාරදීල ප්‍රාර්ථනයක් කරා සාමීනී භාගතුන් වහන්ස මටත් අනාගතයේ මේ දෙව්ලොව සිළුමිනිසෑය බඹලොව සළුමිනිසෑය මේ බටජී මහරහතන් වහන්සේ අහසින් අරගෙනාව වගේ. අනුන් සතුව තියෙන පූජනීය දහතුන් වහන්සේලා රැගෙන එන්න ඒ තරං ඉරදි බල සක්තියක් මට ලැබේවා කියල ප්‍රාර්ථනයක් කර. ඒ නන්දොත්තර මානවකයා. එදා බුදුරජාණන් වහන්සේ විමසල බැලුවා මේ නන්දොත්තර මානවකයාගේ මේ ප්‍රාර්ථනය ඉෂ්ට වෙනවාද. බුදු ඇසින් දැක්කා අනාගතයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාල බොහෝ කාලයක් ගිය තැන ලංකා භූමියේ දුටු ගැමනු නම් රජ කෙනෙක් මහාසෑයක් කරවනවා. ඒ කාලෙ වෙනකොට මේ නන්දුත්තර මානවකයා ලංකා භූමිය ඉපදිලා පැවිදි වෙලා අවුරුදු දාසයක් වගේ වයස එනකොට. බොහෝම ඉරිදි බල සම්පන්න මහරහතන් වහන්සේ නමක් බවට පත්වෙලා සෝනුත්තර නමින්. අර ප්‍රාර්ථනය තුළ නාගලෝකයේ නාගයන් සතුව තියෙන ද්‍රෝණයක් දහතුන් වහන්සේලා අරගෙන ඇවිල්ලා මේ මහාසෑහි තැම්පත් කරවන. ඔය සියල් අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු ඇසින් එදා දැකලා නන්දුත්තර මානවකයට කියනවා මානවකය ඔබේ ඔය ප්‍රාර්ථනාව විෂ්ට වෙන දවසක් කෙනවා. අනාගතයේ දුටු ගමනු රජ කෙනෙ. ලංකා භූමියයේ මහාසෑයක් කරෝපු වෙලාවක ඔබ නාගලෝකයේ තියෙන එදාට මාංජරික නාග භවනිි. මහකෙල නාරජුව සතුව පවතින මාගේ ද්‍රෝණයක් දහතුන් වහන්සේලා රැගෙන ඇවිල්ලා ඒ මහා සෑයි පිහිටවනවා. මේ කතාව ඉල්ති බල සම්පන්න මහරහතන් වහන්සේලා එදා මේ භූමියේ සාකච්ඡා කරලා. සෝනුත්තර මහරහතන් වහන්සේට පැවරුවා ඔබ නාගලෝකෙ තියෙන ධාතුන් වහන්සේලා රැගෙන එන්න පෙරුම් පුරාගෙන අප කෙනෙ. ඔබට බාරයි දහතුන් වහන්සේලා රැගෙනීම. උන්හන්ස මේක පිළිගත්තා. ඇසල පෝය දවස පසුවදා උදා වුණා. රජතුමා මුළුන් නගරේම දිවිය පුරයක්සේ සැරසුවා. දහතු තැම්පත් කරන දවසමේ නගරෙ හැම තැනක්ම කෙසෙල් තොරන් ගොක්තොරන් මල්වලින් මේ නගරෙම සරසල පාරවල්වල සුදුවැලි අතුරනකොට සක්‍ර දෙවියන් විශ්වකර්ම දෙවියන්ට අනකරා මේ ලංකා භූමියම කඳු පරවත සියල් බෙර ඇසක්සේ සමතලා වෙන විදිට අධිෂ්ඨාන කරන්න හැබැයි ඒක දෙවියන්ට විතරයි පේන්නේ. මිනිස්සුන්ට පේන්නේ නෑ. දෙව්බබුන් අහසේ නම් බලනකොට දෙවියන්ට පේන්නේ මුළු ලංකා භූමියම බෙරෑසක් වගේ සමතලා වෙලා. මේ චෛත්‍යරාජාණන් වහන්සේ පමණක් සුදෝ සුදුවට පිහිටල පේනවා. ඒ වගේ මයි එදා සක්‍ර දෙවියන්ගේ මේ ආරාධනය මත විශ්වකර්ම දෙවියන් මහා සාගරයේ රල අතුරු දහන් කරවලා ඒ විතරක් නෙමෙයි මහා සාගරින් පස්පියුම් මැව්වා කියනවා. එතකොට මහා සාගරී රල අතුරු දහන් වෙලා මහා සාගරින් පස්පියුම් පහළ වුණා. ඕලම්පක පත්ම කියන්නේ අහස්සෙන් පහලට එල්ලෙන මල් දෙවිවරු අධිෂ්ඨාන කරා අහසේ සිට ඕලම්භක පත්ම පහලට එල්ලේවා මේ මහාසෑයි ධාතු නිදන් වෙන දවසේ මේ වගේ මහා ආශ්චරයමත් දේවල් අහසි සිදුවනා දෙවියන්ගේ දේවානු භාවයක් මහරහතන් වහන්සේලාගේ ඉරදි බලයක් සමඟ එදා රජතුමා පෙරහැරෙන් පිටත් වෙලා එනකොට සෝනුත්තර මහරහතන් වහන්සේ උණහන්සේ සමාපත්තියට සමවැදිලා පොලොවෙන් කිමිදිලා මාංජරික කියන නාග භවනින් මතුුණා. එදා මහා කෙල කියන මහා කාල කියල හඳුන්නන මේ නාග රජ්ජුරු සෝනුත්‍ර මහරහතන් වහන්සේ වඩිනවා දැකළ බොහොම සද්ධාව පිළිගත්ත වැැඳලා. පාදෝවනය කරා ස්වාමිනි ඇයි මෙහි වැඩි උණහස කියන රජතුමනී ලංකා භූමියේ දුටු ගැමුණු මහ රජතුමා මහා සෑයක් කරවල අද දහතු නිදන් කරන්න කටයුතු සූදානන් කරල ඔබ සතුව පවතිනවා බුද්ධ අධිෂ්ඨානය මත ඒ මහා සෑහි තැම්පත් වෙන ද්‍රෝණයක් දහතුන් වහන්සේලා මේ දහතු කරඩු අරගෙන යන්නයි කීවාව ඒ වෙලාවේ බියෙන් තැතිගත්තම මහාකාල නාගරාජය හනේ අපේ දහතුන් වහන්සේලා අරගෙන ගියෝ. අපි කොච්චර සද්ධාවෙන්ද මේ නාගලෝක නාග පිරිස සුගතියක උපදින්න හිතාගෙන මේ දහතුන්ට වන්දනාමාන කරන්න. ඒ නිසා මේ දහතු කරඩුව කොහොමහරි හංගලා මේ ශ්‍රමණයන් වහන්සේට නොදී අරින්නට ඕන කියලා එතන හිටිය තමන්ගේ වාසුල දත්ත කියලා බෑනා කෙනෙක් වන නාගී ඔහු බොහෝම බල සම්පන්න කෙනෙ ඔහුට ඇසෙන් ඉහි කරා ඉක්මනට ධාතු කරඩු අරගෙන මෙතනින් පනින්න කියලා. වාසුල දත්ත කියන නාගයා ධාතු කරඩු අරගෙන ගිහිල්ලා මහාමේරු පරවත පාමුල සම්පූර්ණයෙන්ම නාග පිරිසක් මවාගෙන කරඩුව කුසේ හංග ගරගතා. විශාල පෙනකොබ ඇති නාග ශරීර මවාගෙන කරඩුව රැකගෙන ලක්ස ගණන් නාග පිරිස සමඟ මහාමේරු පරවතය වෙලාගෙන කරඩුව හංගගෙන හිටියලා. දැන් සෝනුත්තර මහරහතන් වහන්සේ ඉල්ලුව දහතුන් වහන්සේල. එතකොට මහ කියල නාගය දන්නවා දැන් ධාතුන් වහන්සේල හංගල කිව ස්වාමිනි උවහන්සිට වැරදිලා. අපි ළඟ ධාතුන් වහන්සේල නෑ තියෙනවනම් අරගෙන යන්න කියලා. එතකොට උන්වහන්සේ කියනවා එහෙම නම්මන් තියෙන තැනින් ගන්නද කියලා. ඒකන ස්වාමිනි උවහන්සිට එකසරයක් කිව්වෙන් අපි ළඟේ ධාතුන් වහන්සේල නෑ උවහන්සේට වැරදිලා තියෙනවනම් ගන්නේ කියලා. දැන්ගොන්න දෙවනි වතාවේ තවසරී ලැබ. තුන්ගනි වතාවේ ආයමත් ඇැහුව එහෙමනම් නාරජතුමනි මන් තියෙන තැනින් ගන්නද. ඉතින් ගන්න ස්වාමිනි අපිළඟ නෑකිව. ඒ මොහොත්තෙම ඉරුදිමය අතක් මවලා අර වාසුල දත්ත නාගයක් ගිලගෙන හිටිය කරඩුව කුස් අත යවලා ඔහුටත් නොදැනන්න ඉරදියෙන් ගත්තා. ඒ තරම් මහායුරුදි බල සම්පන්න කෙනෙන. මේ විදියට තමයි සෝනුත්තර මහරහතන් වහන්සේ මාංජරික නාග භවනට ගිහිල්ලා මේ නාගයන් සතුව තිබ ද්‍රෝණයක් ධාතු කරනු අරගෙන ඇවිල්ලා මේ භූමියෙන් අහසට තැනනගිනකොට. සත්‍ර දෙවියන්ගේ මතුවෙච්ච තැන සට්ටරුවනින් ධාතු මණ්ඩපයක් මවනවා විශ්වකර්ම දෙවියන් ලවා. ඒ ධාතු මණ්ඩපේ මත මේ මහා සෑයි දහතු ගරබේ දහතු තැම්පත් වෙනකං ද්‍රෝණයක් දහතු කරඩුව තැම්පත් කරනවා. එදා ඊට ඉහලින් අහසේ චට්ට දරාගෙන මුතුකුඩ දරාගෙන ඉන්නේ මහා බ්‍රහ්ම දෙවියන් ආදී දෙවිවරු පංචසික දෙවියන් දහතු කරඩුවට වීනා වයමින් දිවිය මේ පූජාවන් පැවැත්තුවල. සක්්‍ර දෙවියන් දෙව් පිරිස් පිරිවරා ජයතුරා සකපමිමින් පූජා පවත්වන අතරතුර. හැබැයි නාගයෝ දැනගත් අනේ අපේ කරඩු ටික වෙලාවකින් බලනකොට වාසුල දත්ත නාගයගේ කුසේ කරඩුව නෑ. නාගයෝ විලාප නගමින් මේ මහමෙවුනා උයනෙන් මතුවෙලා මහාවිහාරි මහරහතන් වහන්සේලා ඉදිරියේ හඩා වැලපුුණා. අනේ ඇයි අපිට ධාතුන් වහන්සේලා නොදෙන්නේ. ඇයි අපේ ධාතු කරඩුව සොරාගත්තේ. අපි කොච්චර සද්ධාවින්ද මේ ධාතුන් වහන්සේලට වැඳුම් පිදුම් කරන්න. එහෙම කියද්දී නාගයන්ටත් ඉතාම ස්වල්ප දහතුන් වහන්සේලා ප්‍රමාණයක් එයින් අරගෙන ධාතු කරඩුවක තියලා නාගයන්ට ආයමත් ලබා දුන්නා නාගලෝකට ගිහිලා වැදුම් පිදුම් කරන්න. එයි සතුරට පත්වෙච්ච නා පිරිසේ දහතුන් වහන්සේ අරගෙන ගිහිලා නාගලෝකෙ තැම්පත් කරලා. නාග ලෝකෙ තියෙන මල්වර්ග සුවඳවර්ග රන්රිදී මුතුමැනි කරගෙන නාගයංආාව මේ දහතුන් වහන්සේලාට මහා සෑයි පූජා පවත්තර. මේ විදිහට දෙව් බඹනා සියලු දෙනා එකතු වෙලා දුටුගැමුණු රජතුමා මහරහතන් වහන්සේලා රහත් භික්‍ෂුණීන් වහන්සේලා භික්‍ෂු භික්‍ෂුණී උපාසක උපාසිකා කියෙන සිව්ුවනක් පිරිස එකතු වෙලා මේ මහා සෑයි දහතු ගර්භය තුළ එදා දහතුන් වහන්සේලා තැම්පත් කරන දවසේ. රජ්ජුරුවන්ගේ හිස මත කරනුව තබල මහරහතන් වහන්සේලා පෙරහැරෙන් වැඩම කරලා මේ සෑමලුවේ පස්කොලක මහරහතන් වහන්සේලා රැඳීඉදලා පිරිත් සජ්්‍යහයනා කරන්න පටන් ගරත. එදා රජතුමා කරඩුව හිස මත දරාගෙන චෛත්‍ය වටා දක්ෂිනාරුතව ප්‍රදක්ෂිනා කරලා නැගෙන හිරෙන් ධාතු ගර්භය තුළට ඇතුල් වෙලා. මේ ධාතු ගර්භයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාපු ස්රූපයේ පරිනිර්වාණ මංචකය මත දහතු කරනුව තැම්පත් කරන සූදානන් වෙනදිම රජතුමාගේ හිසෙන් අහසට පැනනැක්ක කරනුව. හරි මාශ්චරයක් එදා මේ භූමිය හිටපු සියලු දෙනා දකින්නේ දහතු කරඩු අහසේ විවර වෙලා ද්‍රෝණයක් දහතුන් වහන්සේලාගෙන් අහසේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදුරුව ඒ අයුරින්ම මේ මහා සෑයට අහසේ මැවෙනවා. එදා බුදුරජාණන් වහන්සේට පමණක් කළ හැකි අස්සිරිමත්ම ප්‍රාතිහාරය වන යමාමහා පෙළහර පෑම ද්‍රෝණයක් ධාතුන් වහන්සේලාගේ මැවෙන බුදුරුවයි. බුදු සිරුරෙන් ගිනිදැල් විහිදෙමින් ජලදහරාවන් විහිදෙමින් යමාමහ පෙළහර පානටේ දුනා. එදා බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධත්වයට පත්වෙලා ගන්ධබ රුක්කමූලේ අස්සලින් අහසට පැනනැගලා අන්‍ය තීර්ථකයන්ගේ මානි දුරුකරන්න යමා මහ පෙළහර පෑව. සාක්‍ය වංසිකයන්ගේ මානි දුරු කරන්න. නීග්‍රෝධාරාමෙන් අහසට පැනනැගල යමා මහ පෙළහර පෑව. බුදු වෙලා පළවෙනි සති අවසානි දෙව් බමුන්ගේ සැකදුරු කරන්න යමා මහ පෙළහර පෑව. පාටික සමාගමේද යමා මහ පෙළහර පෑව. ඒ ආකාරයෙන්ම මේ රුවන්වැලි මහාසෑයට ඉහළ අහසේ. ද්‍රෝණයක් දහතුන් වහන්සේලා බුදුරුව මවාගෙන යමාමහ පෙළහරපාති සියලු දෙනා සාධකාර්දවිමි මේ මහා ප්‍රාතිහාරි දැකබලා ගරතා. එදා සද්ධාව මුල් කරගෙන හිත එකඟ කරගත්ත බොහෝ පිරිසක් මාර්ග පල් ලැබවා. එදා රජතුමා බිම වැතිරිලා සාධකාර දෙමින් මේ පෙළහරපාන දහතුන් වහන්සේලාට වන්දනා කරද්දී යමාමහ පෙළහර පාපු ධාතුන් වහන්සේලා ද්‍රෝණී මායමත් කරඩුවේ පෙර පරිදිම පිහිටලා රජතුමාගේ හිස මත පිහිටිය. එදා ඉන්ද්‍රගුප්ත මහරහතන් වහන්සේ රජතුමාට දැනුන්දුන්න රජතුමනි මේ ධාතුන් වහන්සේලා මේ පිරිනිවන් මංචකයේ තුළ අතුරන් හැබැයි අධිෂ්ඨාන කරමු බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ දහතුන් වහන්සේලා වසර පන්දාහක් යනතෙ. ධාතු පරිනිර්වාණි වනතෙ. මේ ධාතු ගර්භයටවත් දහතුන් වහන්සේලාටවත් මාරයාටවත් කිසිම සෙලවීමක්කත් කරන්න බැරිවේවා කියලා අධිෂ්ඨාන කරන්න. එතෙක් මේ පහන් නොනිමේවා මල් පර නොවේවා කියලා රහතුන් යළිත් අර පහන් දල්වලා මල් පූජා කළ අධිෂ්ඨාන කරද්දී වසවර්ති මාරය මාර සේනාවත් එක්ක අහසි බලාගෙන ඉන්නෝ මේක වලක් පරන්න. ඉන්ද්‍රගුප්ත මහරහතන් වහන්සේ මේ සක්වලට ඉහලින් ඉරදියෙන් ලෝහමය ආවරණයක් මැව්වා කියනවා මාර බලවේගේ මැඩලන. බලන්න මොනතරම් ප්‍රාතිහාරයක් සහිතවද මේ දහතු ගර්භයේ දහතු තැම්පත් කරන්න. මේ විදියට ද්‍රෝණයක් දහතුන් වහන්සේලාට අධිෂ්ඨාන කරනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදුරුව මැවිලා පිරිනිවන් පාපු සුරූපෙන්ම පිරිනිවන් මංචකේ තුළ ද්‍රෝණයක් ධාතුන් වහන්සේලා ඉදා වැඩ සිටිය. දහතුන් වහන්සේලා වැඩ සිටිනවා සමගම ධාතු ගර්භයේ දස දහසක් ලෝක ධාතුව මාලෝකමත් වුණා මහපොලෝ කම්පාවට පත් වුණා. එදා මහරහතන් වහන්සේලා අධිෂ්ඨාන කරා මේ සෑය වටා ඉදිමින් පිරිතියපු සියලු මහරහතන් වහන්සේලා ඇතුළු ඉන්ද්‍රගුප්ත මහරහතන් වහන්සේ අධිෂ්ඨානයක් කරා අර පාශාන පතුරු සියල්ල පෙට්ටියක් මෙන් එකට පිහිටලා. එකම සිදුරක්කත් නැතුව සිදුරු සහිතව පිහිටාවා කියල අධිෂ්ඨාන කරනකොටම ධාතු ගර්භයේ සිදුරු සියල්ල මහරහතන් වහන්සේලාගේ ඉරිදි බලයෙන් වැසී ගියා. ඊට පස්සේ රජතුමා මේ සෑයි දහතු ගර්භය බුම්බුලාකාර ආකාරයට දහතු ගර්භය වැහෙන විදිහට නිර්මාණය කරලා තමයි හතරැස් කොටුව කොත් කැරල්ලාදිය නිර්මාණය කරලා මේ මහා සෑයි බුද්ධ ශාසනයට දායාද කරන්න. පිංහතුනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාලා අවුරුදු දෙදස් පන්සිය ගානක් ගත වුණා. මේ මහා සෑය අදටත් ජියවමාන බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩඉන්නවාසේ ද්‍රෝණයක් ධාතුන් වහන්සේලා දෙව් බමුන්ගේ වන්දනා ලබමින් වැඩසිටිනවා. එදා මේ දහතුන් වහන්සේලා පෙළහර පාදි දුටුගමුණු රජතුමා මුළු ලංකා රාජ්‍යම දහතුන් වහන්සේලට පූජා කර. මහා සෑයි මංගල උළු තියෙන දවසෙත් මුළු ලංකා රාජ්‍යම දහතුන් වහන්සේලාට මේ සෑයට පූජා කර. දුටුගැමනු රජතුමා පමණක් හත්වාරයක් මහා සෑයට මුළු ලංකා රාජ්‍යම පූජා කරලා තියෙනවා. ජයශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේට දේවානම් පිතිස්ස රජ්ජුරු ඇතුළු බොහෝ රජවරු මේ ලංකා රාජ්‍යම පූජා කර අතීත රජවරු. එතකොට අපිට පේනවා අපි මේ ජීවත් වෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේට බුද්ධ ශාසනයට ජයශ්‍රී මහා බෝධයට රුවන්වැලි මහාසෑයට පූජා කරපු රටක බුදු කෙනෙක් වෙනුවෙන් පූජා ලබන භූමියකයි අපි සියලු දෙනා මේ ජීවත්වෙරෙන. පිංහතුනී මේ චෛත්‍යරාජාණන් වහන්සේ තව වසර දෙදස් හාරසී ගණනක් යනතෙ. මාරයාට වස් සොලවන්න බැරුව දෙව් බමුන්ගේ වන්දනා ලබමින් වැඩ සිටිනවා. සමහර කාලවලට අන්‍ය තීර්ථකයෝ බලවත් වෙලා අපි දන්නවා පෘතුගීසි ලන්දී සිංග්‍රීසි යුග ගෙවිලා යනකොට මේ මහා සෑයේ පිට මේ අත්තිවාරන් කඩාගෙන වැටුනත් ධාතු ගර්භය සෙලවෙනි නෑ. ධාතු ගර්භයට හානියක් කරන්න පුළුවන්කමක් නෑ. ආයමත් මේ අවුරුදු සීයක් එකසිය පණහක් යනකොට මේ මහා සෑ ආයමත් පෙරතිබූ පරිදිම නිර්මාණය වුණා. දැම් බලන්න මේ සෑමලුව වැලිමලුව නිර්මාණය මෙවිම් වර්තමානය ආයමත් මහා සෑය පූජනීයත්තෙන් ආයමත් බැබලිලා එනවා. මේ මහා සෑය තව වසර දෙදස් හාරසිය ගණනක් යනතෙක් දෙව් බමුන්ගේ වන්දනා ලබල. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාලා අවුරුදු පන්දාහක් වෙන වෙසක්පුන් පොහෝ දවසි. ද්‍රෝණයක් ධාතුන් වහන්සේලා සෑ ගර්භයෙන් අහසට පැනනැගලා ආයමත් බුදුරුව මවාගෙන යමාමහ පෙළහරපානවා. එහෙම පෙළහරපාල ධාතු ද්‍රෝණය මහසින් බුද්ධගයා වජිරාසනයට වඩිනකොට ධාතු ගර්භය හතරකුන පහන් හතරම නිවිලායනවා. ඒ ධාතු ද්‍රෝණය මහස්සිහි වැඩම කරද්දී. බුද්ධගයා වජිරාසනයට ඉහළ අහසි ද්‍රෝණයක් දහතුන් වහන්සේලාගේ මැවෙන බුදුරුවට ලලාට ධාතුන් වහන්සේ අහසින් වැඩම කරලා නලල් තලේ පිහිටනවා. අකුධාතුන් වහන්සේ අහසින් වැඩම කරලා උරහිස් මත පිහිටි තැන පිහිටනවා. සතර දළදා වහන්සේලා ශ්‍රීමුකයේ පිහිටි තැන පිහිටනවා. බිලීගේ අනෙක් සියලු දහතුන් වහන්සේලා ද්‍රෝණ අටක් දහතුන් වහන්සේලා දෙව්ලොව පඹලව නාලොව ලෝකෙ කොහේ තිබුණක් බුද්ධ අධිෂ්ඨානය මත සියලු සරුවඥ දහතුන් වහන්සේලා එකට එකතු වෙලා බුද්ධගයා වජිරාසනයට ඉහළ අහසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාල අවුරුදු පන්දාහක් වෙන වෙසක්පුන් පොහෝ දවසේ බුදුරුව මවාගෙන ද්‍රෝණයක් ධාතුන් වහන්සේලා පමණක් නොව ද්‍රෝණ අටකින්ම මැවෙන සියලු බුදු සිරුරේම ධාතුන් වහන්සේලා එකතු වෙලා ආයමත් යමාමහ පෙළහර පාන. එදාට දෙව්බමුන් බුද්ධගයා වජිරාසනයට ඉහළ අහසේදං මදාරා මල්ලිස්මින් පූජා පවත්වනවා. බොහෝ දෙව්බමුන් හඬා වැලපෙනවා. අනේ අපිට වන්දනා කරන්න ඉතිරිවෙච්ච සියලු දහතුන් වහන්සේලා දැම පිරිනිවන් පාන්න යන්න. එදා දෝන අටකින් යුත්ත බුදුරු අහස පිරිනි මේ දහතු පරිනිර්වාණයට පෙර යමාමහ පෙළහර පාද්දී වජිරාසනයේ පොළොවෙන් අහසට පැනනගෙනවා. ඒ වජිරාසනයේ මත බුදුරුව වැඩසිටිනවා සමගම විශාල ගිනිජාලාවක් බුදුරුවෙන් හටගෙන අහසේම ගිනිජාලාවෙන් සුළු මොහොතක් තුළ අර බුදුරුව දැවිලා අතුරුදහන් වෙලා යන. ධාතුන් වහන්සේලා ඩෝනාටම අහසේ අලුවත් දැලිවත් දූවිලිවත් නැතුව අතුරු දහන් වෙලා යනවස් සමගම වජිරාසනය ආයමත් පොළොව ඇතුළට පිහිටනවා. ඕක තමයි ධාතු පරිනිර්වාණ හැටියට අටුවාවල ඇතැම් ධර්ම ග්‍රන්ථවල සඳහන් වෙනි. පිංවතුනි හැම බුදු කෙනෙක්ගේම ජීවිතයේ පිරිනිවන් පෑම් තුනක් ගැන දේශනාවල එනවා. එක පිරිනිවන් පෑමක් තමයි ක්ලේෂ පරිනිර්වාණ බුද්ධගයා වජිරාසන පුුණ්‍යභූමිය මතදී ලෝතුරා සම්බුද්ධත්වයට පත්වීම. කෙලෙසුන්ගෙන් පිරිනිවන් පෑම. අපි එකට කෙනවා සෝපාදිශේෂ පරිනිර්වාණ. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්බුදු කෘති අවසන් කරලා. මල්ල රජදරුවන්ගේ උපවර්තන සාල වනෝද්‍යානි පිරිනිවන් පෑව. ඒ තමයි අනුපාදිශේෂ පරිනිර්වාණ දහතුවෙන් පිරිනිවන් පෑව. එදකොට සෝපාදිශේෂ පරිනිර්වාණය අනුපාදිශේෂ පරිනිර්වාණි දැන් සිදුවෙලා අවසානයි. හැබැයි ධාතු පරිනිර්වාණයට තව කල් තියෙනවා. තව අවුරුදු දෙදස් හාරසිය ගණනක් යනතේ. දෙව් බමුන්ගේ වන්දනා ලබමින් මේ මහාසෑ වගේම ලක්දිව පුරා චෛත්‍යරාජාණන් වහන්සේලා තුළ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දහතුන් වහන්සේලා වැඩසිටිනවා. මේ විදිහට දෙව්ලොව පඹලව නාලව මනුලව තියෙන සියලු දහතුන් වහන්සේලා එකට එකතු වෙලා බුදුරුව මවාගෙන පෙළහර පාලා ධාතු පරිනිර්වාණි සිදුවනාට පස්සෙ තමයි බුද්ධ අධිෂ්ඨාන ලෝකින් අවසන් වෙන. එතනින් පස්සෙ මිනිස්සුන්ගේ ආවිෂ පිරිහිලා මෘග සංඥා පහළ වෙලා අන්තක් කල්ප විනාසයක් සිදුවෙන. ඒ ඉතුරුවෙන අයගෙන් තමයි ආවිෂ වැඩිවෙලා වැඩිවෙලා ආයමත් මහා බඩ්ඩකල්පේ පස්සෙනි අන්තක් කල්පේ. අසංකේයට වැඩිවෙච් ආයුෂ අඩුවෙලා අඩුවෙලා අසූදාහට අඩුවෙනකොට මෛත්‍රී බෝසතාණන් වහන්සේ දෙව්ලොවින් මනුලොවට ඇවිල්ල පහළවෙෙන. අන්නේ කාලි තමයි අනාගතය ආයමත් මෛත්‍රී බුද්ධ ශාසනයක් පහළ වෙන කාල. එනිසා පින්වතුනේ අපි මේ ඉන්නේ බුදු කෙනෙක්ගේ බුද්ධ ශාසනයක් තුළ. ධාතුන් වහන්සේලා බුද්ධ අධිෂ්ඨානයෙන් වැඩඉන්න කාලයක් තුළ. ඒ නිසා තමයි අද ලක්ස සංඛ්‍යාත පිරිසක්. මොන තරන් සද්ධාවෙන්ද. අපි නෙත් මාධ්‍යෝසේ දැනුම් දුන්න ඔබ පුළුවන් තරන් මේ මහාපෘතුවයේ වැවෙන මල් වර්ග අරගෙනෙන්. අද අපිට හිතාගන්න බැරි මල් ප්‍රමාණයක්. නුවරේලිය බදුල්ල බණ්ඩාරවිල් ප්‍රදේශවල සැදැහැවතුන් ලබාදුන්. ඒවගේම බොහෝ පිරිසක් මල් අරගෙන දුන්න. අද මේ මහා සෑය කෝටි ගණනක් සුවඳ මලින් පූජාවට පත් කරලා. අටවිශ් බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේලා තැම්පත් කරලා. සෑවරණා ධර්මදේශනා වගේම ධාතු ගර්භ වරණාව තුළින් මේ මහා සෑයි ධාතු ගර්භය ඔබට සිහිකර කර හිතේ මවාගෙන වන්දනා කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. මේ දිනවල මං මේ පොත්පත් කියවල කියවල ධාතු ගර්භය ගැන තව මහා විස්තර ගොඩක් තියෙනවා. පිංවතුනේ අපිට මේ මහා සෑ දෙස බලාගෙන දෑස් පියාගෙන හරි මේ ධාතු ගර්භයට අපි සියලු දෙනා වන්දනා කරමු මේ මහා අසිරිමත් ධාතු ගර්භයට ද්‍රෝණයක් දහතුන් වහන්සේලාට අපගේ නමස්කාරයම වේවා සාධූ සාධූ සාධූ සියලු දෙවියෝ සාධකාරදිදී මේ පින් අනමෝදන් වෙවිත්වා. ඒවගේම ඔබ නමින් මිය පරලෝගිය සියලු ඥාතිීනු සාධකාර්දිමින් මේ පින් අනුමෝදන් වෙරිත්වා. ධර්මශ්‍රවනය කරනෙ අහපු ඒවගේම කළඹටවී නාලිකාවස්සෙන් ධර්මී ශ්‍රවනය කරපු ලක්වාසී ලෝවාසී හැම දෙනාමත්. ඔබ හැම දෙනාම. වැඩමකට වදාළ පූජනී මහා සංග්‍රත්නය ඇතුළු සියලු දෙනාමත් මේ පිම් බලෙන් උතුම් ධර්මාවබෝධය පිණිස්සම මේ මහා වන්දනාව පාරමිතාවක්ම වේවා සාධූ සාධූ සාධූ. Thank you.